माननीय सभापति speaker sir speaker sir under rule forty nine two of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement of unstarred LAQ number 104 to be answered on 17-1-2022 for reply in the next assembly session as the information sought is not readily available with the collectorate north and south and re requires more time for compilation. Yes. Under rule two ninety म्हाका पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करपाक जाय लास्ट टायम हांवें अंडर टू नायन्टी वन एक डिमांड uh, घातलेले आमचे पॉयंट सो म्हाका कन्सल्ट दिवचो आफ्टर uh, क्वेश्चन uh, आर की हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करपाचो आयज नाल्यार फाल्यां खंयचो इशू म्हादेवचो इशू म्हाजो इशू डिस्कशन आसा न्ही परवा परवा दोन विशय येवपाक गरज ना कन्सल्ट दिवचो तुमचो start question postpone start question number one Rajesh Faldesai Question number 1B. Speaker, sir, answer special question. Yes. Speaker sir माझ्या मतदारसंघात जवळ तीस माणश्यो आसा ते तीस मानशेंतले थोड्योश्यो मानश्यो अश्यो आसा की थोडे लोक हे रातचे म्हण दिसान म्हण आमकां खबर आसना मानशांक आमचो कसलोच विरोध ना जे मानशिकारांक पण एक तुमच्या नजरे सुमार हाडून दाखयता स्पिकर सर धाडो खाजन मानस म्हणटा ती कारांबोली आसा दुसरी तळे सावट म्हणटा पळय ती कारांजलीत आसा कार कारांबोलीम आसा दोनी तर ह्या मानशेचे कशें आसता स्पिकर सर जवळ जवळ थंय शेतकरी आसा तिनशी शे लोकांची शेतां आसा जेन्ना तिनशी लोकांची जेन्ना शेतां आसता शेतकरी एवरी टायम दोन दोन पीक काडटा दोन दोन पीक काडटा पण आतां आनी दोन पीक काडून सुद्दां ते वाऱ्यां लायता भाजी रोयता पूण हे मानशेकार कितें करता एवरी टायम तेंची शेतां बुडयता तेंकां केन्नाच आपलें पोट भरपाक दिना एक मानशेकाराक लागून तिनशे लोकांचे कित्याक पोट मारूंक जाय हेजेर मातशें मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी एवरी टायम आमी सुद्दां जेन्ना आमी सांगलें आमी ऑफिसरांक सांगलें तरी सुद्दां ते बाकीचे खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान रातची ती फळी कातरता की माड कातरता पोना ते खबर ना मंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न विचारात न्हू तुमकां कितें आन्सर अपेक्षीत आसा तें विचारात न्हू स्पिकर सर म्हाका फक्त जाय त्यो मानश्यो पळय बुडोवन मानशांक आमचो तांकां सुकतेर भरतेर तांकां जाळ लावपाचें परमिशन आसता मानशेकारांक एका एका वर्साचें परमिशन आसता ती पावणी पावोवपाक जाल्यार हे आनीक दिवाडे तुमच्या नदरेन हाडून दाखयता खडपाचो खडपाची मानस म्हणून दिवाडे आसा स्पिकर सर ती मानस एकूच मनीस कितली वर्सांत घेता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना घेवं तो आपली पावणी पायता घेता पण एक एक दीस तेणी असे केले ना की ते शेतां बुडयल्या शिवाय रावलो ना आणि म्हाका एक सांगा स्पीकर सर हांव एक विचारूंक सोदतां मिनिस्टराक बी मेंबर मी तुमका कितें आन्सर जाय अपेक्षीत आसा ते मंत्र्या कडेन घेयात तुमी ना तेंच विचारलां हांवें स्पीकर सर फक्त म्हाका हेजेर हें जाय रिजन जाय की ते मानस केन्ना सुकयतले ही शेतां केन्ना बुडोवपाची बंद जातलें हें सारको एक पक्को हें जाय त्याचबरोबर आणखी एक आणि एक विचारूंक सोदता स्पीकर सर दिवाडे जी पण एक मानस आहा तो मानशेकार आतां म्हटला पळय इतली वर्सां तो मानस चलयता स्पीकर सर थंय झोपडी बांदपाचें परमिशन असता झोपडी घालप चुट्टांची आणि वर्ष झाले की आपले ते साठली पोटली घेऊन वचप या एका अशा मनशान थंयसर पक्का घर केला आणि तिथून लायट दिले तेका कोणी परमिशन दिले खबर ना उदक दिला तेका मागीर ए सी तेणी आनी व्हडलो आपलो बोंगलो कसो केला हेका परमिशन आसा सर स्पिकर सर हे मातशें मंत्र्यान मातशें दाखवून दिवचे speaker honourable M L A has just mention regarding that काडपी मानूस I think this was way back in twenty twenty they was a complain mister Prasad Halmalkar has made a complain to C R Z And the CRZ basically has forwarded the complaint to the uh, deputy collector, and then the deputy collector has forwarded the complaint to the ma uh, mamladar. See, mamladar has done inspection of the uh, same, and uh, in fact, a fresh uh, inspection date also has been fixed for uh, 10 February. See, in, Speaker sir, as far as the mamladar is concerned, mamladar is just a supervisory in nature. He basically is there just to monitor the functioning of the uh, uh, managing committee of uh, tenants association. So he has got basically a, a, role basically of more to observe what is happening around. And once they receive a uh, complaint, then only Mamladar has got a limited powers basically to act on it. So whatever the action is to be taken, Mamladar will, uh, will do the necessary uh, things. but his uh, role is limited. With. Speaker sir आमकां एक तुज्या माध्यमांतल्यान हांव मिनिस्टराकय सांगू आमकां एक सारको पक्कें एक हें जाय की बाबा हेजेर केन्ना एक्शन जातली जावं केन्ना तुमी नाजाल्यार येवन येवन टेपी काडत लायत वयतले टेपी काडटले फोटो मारतले आनी चल्ले मिडिया घेवन येतले इतलेंच हेजेरूच सगळें चलता लास्ट आतां धा म्हयने जाले जाल्यार कसलीच एक्शन जायना आणि एक्शन जायना ती जायना हांव म्हणटा एटलिस्ट लोकांची शेतां रोवपाक जरी तुम्ही हे करा घ्या कित्याक लागून ऑफिसरांक दिया ऑर्डर तुम्ही कित्याक दिना म्हाजें इतलेंच म्हणणें की गरिबांचेर अत्याचार जावपाक जायना मिन्स तांकां त्यांची शेतां रोवपाक मेळपाक जाय इतलेंच म्हाजें मत आहा speaker sir I assure the honourable member that action basically will be ta uh, taken as per And as far as we, are, uh, we uh, as far as our department is concerned, in the before the next assembly session, we are trying to amend basically this uh, uh, Goa Daman and Diu Agriculture Tenancy uh, uh Rules 1975. It basically will give a more teeth based, uh, as far as the collector is concerned, uh, as far as mamlad is concerned, to take, take actions. Okay, sir. Start question number one, Sri Kallu Sarira. Speaker, I would like just, to... Just एज minute. Just one minute. Alexa. Speaker, sir, <clears throat> as far तेगे कन्स्ट्रक्शन केलां कन्स्ट्रक्शन केलां कन्स्ट्रक्शन केलां म्हूण आख्खे हावजात कळलें आख्खें गोंयक कळलें एक्शन जावपाकूच जाय speaker sir why you know because next fellow will build it आमगे थिंगा आवी हॅव गॉट सो मेनी माणसो शेतांय पेटे करतात That is a common problem which is done everywhere. Speaker sir, we want an assurance from him that in that, uh, in that act which he is amending, there will be clear cut सारकें कोण कन्स्ट्रक्शन करूं जाता कोण कन्स्ट्रक्शन करूं जायना वो कन्स्ट्रक्शन केलें काय ना कितले टायमान डेमोलिशन करपाचें हें सारकें क्लियर कट जाय आमकां assurance from the minister why because C R Z बोरी स्ट्रक्चर मोडटा कोणागेलें घर मोडटा कोणागे मुणकारेल घोरां आसा ती तोणाय मातशें एक्सटेंशन केलें मोडटा आनी हें कित्याक म्हणना ही same minister is saying C R झॅडान काडलें आनी मामलादारा धाडलें मुश माणशे आहाय त्यो सार सी जाणां सी आर जाणां येताय why not action here so we want a clear cut assurance because ह्यो माणश्यो पडे आहाय ते they are lifelines for the fields फिल्ड्सां जो तर माणशे जो तर सारके जायना फिल्ड्सां so I want an assurance Speaker, as far as I have, uh, uh, uh speaker, speaker, sir, as far as I have uh, said, that mam Mamlara has got a limited role to play. Okay, it is more of a supervisory uh, role. That's the reason we are trying to get basically more teeth as far as the Mamlara is uh, concerned. So the action, basically, Mamlara can take actions. So be rest assured that some action will be taken. Hello. Speaker, sir, same जसे राजेश बाबान सांगले, आमकांय खाजना लागता आनी जो कुमारजुवा कॅनल आसा तो एन्टायरली आमकां लोकेट जाता आनी ह्या कॅनलाक चडशी ज्यो मानश्यो आसा त्यो खंय ना खंय ब्रिजीस पडलेल्यो आसा बांद ब्रिज जाल्ले आसा आनी जशें मिनिस्टरान सांगलें की जे मानशेचे ब्रिचीस ते काय अमेंडमेंट्स करपाक जाय आयज सद्याक एमेंडमेंट्स कांय केल्ल्यो ना सो हो? मिनिस्टरकडे एक डिमांड करता जो अपील करता की तुम्ही एक अमेंडमेंट करचे की त्यांना कंट्रोल जो मामलेदार असा त्यांना खंय ना खंय कंट्रोल सारको असतो कित्याक आयज कितें जालां आयज चेअरमॅन आपणाक जाय तशें करता कमिटी आपणाक जाय तशें करता आनी जाय तशें शेतां बुडत आसा जो कंट्रोल आमचो फिल्डाचो आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकडे सांडून आयज कमिटी कडेन जाला सो ताका लागून कितें ना कितें स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय दुसरें म्हणजे हे सगळे रिपेअर करपाक खंय ना खंय एक बरी पॅकेज सेंटर गोवोरमेंटा कडेन मागूंक जाय एटलिस्ट टेन थावजंड सी ही पॅकेज जाय कारण ही सगळी आख्खे गोयभरात मांचांक लागून जावं आमचे खाजन जे आसा ते बुडोन पडलेलें आसा पडींग पडलेले आसा सो हेका मागता की मिनिस्टराच्या सायडीच्यान की तेंच्यांनी खंय ना खंय पॅकेजीक अपील करची आनी आमकां न्याय मिळून दिवचो कारण आयज शेतकार परत परत कंप्लेनी करीत आसता परत परत सगळ्यांकडे आमचे कडेन येता आमदारांकडे येता मिनिस्टरांकडे येता आनी डिमांड करता सो आमचो एक सजेशन आसा की एटलिस्ट धा हजार करोडाच एक पॅकेज असतो कारण कितलेशे हेक्टर जमीन असा खाजनाची जमीन असा आणि ती पडिंग पडल्या ती खंय ना रेक्टिफाय करून आणि सारखी करून घेऊन speaker sir speaker sir question two regarding sluice gates option in Kumbharjua constituency so let them stick to Kumbharjua constituency because we don't to lose time we other issues as well although it is an important issue sir मांडलेलो आसा अत्यंत ज्वलंत असो प्रश्न आसा जो माणसो आसता आनी माणसांक लागून जे शेताचेर परिणाम जाता हो विशय सामको गंभीर आसा एखादी जर संस्था आसता टेनन असोसिएशन आसता ते असोसिएशन शत जावचें म्हणून कोण काम करिना आतां ते कितें तरी नुस्तें पिकोवंक नुस्तें पोसपाचें ह्या दृश्टीन काम करता पण जी क्षता आसा न्हू ती एखाद्या या टेनन्सी टेनंट असोसिएशनाच्या रॉंग इन्स्ट्रक्शना बद्दल जे शेतकार गंभीर परिणाम भोगता ताका लागून हांव म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेटर जो मामलेदार असता ताका पावर कन्फर करपाक जाय जेणे करून शेतां पिकोवपाक लागून चड प्राधान्य दिवपाक लागूंक जाय हांव विनंती करता मान्य मंत्र्याक जे पावर्स दिवपाक जाय आमकां आतांच मंत्र्यान एडमीट केलें की ताका एक सुपरवायजरी रोल आसता हो सुपरवायझरी रोल नसून एक डिसायडींग रोल करपाक जाय मामलेदारान जी शेतां उदक भितर येवन पडींग उरता आनी खंय तरी शेताचो जो रोल मेन रोल आसता आमकां कल्टिवेट करपाक लागून तुमकां प्रश्न विचारपाक जाय तुमी ते विचारात आनी आन्सर घेयात तुमी हय हांव विनंती करता माननीय मंत्र्यांक की पॉवर जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पॉवर आहात मामलेदाराक चढ दिवचे जेणेकरून तो डिसाईड करतलो thank you speaker sir I have already assure the house that will will be basically amending the rules yes start question number one Shri Carlos I would like to take star question number one A one A या speaker sir answer as per competition sheet yes Honourable Speaker, I would like to know, because my question is very specific. It says the number of events organized and sponsored by the government of Goa in the last three years. Furnish details thereof, including name and addresses of the event management firms and amounts paid to the firms. My answer in Annexure 1 shows only 11 events. I want to ask the Honourable Minister, the Chief Minister, whether this is a complete information whether anything has been left out. Speaker sir, हमें आझादी का अमृत महोत्सव आणि sixtieth liberation of the Goa हाज्या अंतर्गत मेन इव्हेंट जे आशिल्ले हे अकरा इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले त्यांची डिटेल्स तांकां ऑलरेडी दिल्या हाज्या व्यतिरिक्त ज्यांच्यानी कोणी आमच्याकडे कडेन स्पॉन्सरशीप मागिली बाकीचो इव्हेंट करपा खातीर बारीक बारीक अशे वेगवेगळ्यांनी कोणी बूक प्रिंट करपा खातीर कोणी आनी कार्यक्रम करपा खातीर ग्रँड ल्हान स्थान मागेली ते इव्हेंट्स जे आसा हे कंटिन्यू आसा आणि Azadi ka Amrit Mahotsav which is in continuous आसा so that it is in continuation आमी eighth year of the liberation ताज्या उपरांत आझादी का अमृत महोत्सव हे कंटिन्यू दवरला सो डॅट जर आनिकूय इव्हेंट्स जे आसा हे कंटिन्यू इन कंटिन्युएशन आसा बट मेन इव्हेंट म्हणजे eighth year of the liberation start करता आसतना आणि क्लोजिंग पर्यंत ह्या वर्सभराच्या भितर घेतलेले इव्हेंट्स जे आसा हे अकरा इव्हेंट्स ताच्या मुखार दवरले in item number seven of an actual one. Tumi sangla te sogale tumi kela te. Ani those are other sponsored events. But here, item number seven tumi dakwela sarkar tumcha dari. And in sarkar tumcha dari, fokot don events dakwelat. Those events are showing to be about 69 lakhs, which is almost 70 lakhs. Okay. काल माय मायक बॉन्ड उडयल्लो आज- आज आज बटन चलना हे कितें स्पीकर कोणी सर पण उडयलो तुजो काल बॉन्ड उडयल्लो उडय सर काल काल बॉन्ड उडयल्लो कोणी कोणी पण उडयलो काल कोण बॉन्ड उडयलो तो चॅक कर कांय बॉन्ड उडयलो स्पीकर स्पिकर सर मातशें हो-, हो- बटन चलना आज हें कितें काय जालें हो, कोणी पण हुंय उडयलो सर मातशें हें चॅक कर बटन पळयता, पळयता. हिंगा अरे आवाज आयकूंक येता काल काल व्हेरीफाय कोणी बंद उडेला कंटिन्यू कंटिन्यू विजय काल कोणी बंद उडयला त्याचा माईक हा आम्ही तो तेणीच काढला एक एक जस्ट जस्ट हांव जॉयंट क्वेश्चन हें आहा नंबर थ्री येता अशें जावंक जायना after every question you have to clean it up which is not happening here check या I was saying under item seven of an action one response given shows सरकार तुमच्या दारी for two days on 10th and 11th May 2022 and is almost 70 lakhs has been spent. But in the address of the Honorable Governor on 29th March 2022 under item number 10, तुम्ही सांगला हिंगा the 12 mega events under caption Sarkar Tumcha Dari, that is less government and more governance, were organized. Now this means only of this year. I'm, i had asked specifically question about three years. This has not been indicated. Now, also, I have got RTI information of all the Sarkar Tumcha Daris which have been organized. All the information is here. But this information has not been given to us. I also see from your total, in total quality of these 11 events, it is coming to 29 crores, 25 lakhs, 35,661. Now, I have got, I have made a list of events. Can I just give this? I want to place this on the table of the house. event management companies, I don't know whether they are event management, but they have been given these. Sunlight Media has been given 6 crores 15 lakhs 98,805. Vinayak Decorators has been given 13 crores 77 lakhs uh, 10,356. Sean Advent has been given 14 crores 74 lakhs 70 lakh uh, 74 lakh 70,877. Mirchi Republic media production has been given 7 crores 2 lakhs 4,860. All these have not been reflected, all these figures. Plus, I have got additional figures which I want to lay on the table of the House. It's a summary of the data on the expenditures of the last three years. I'll just give this. which shows that 5.4 crores was spent in financial year 2021, which is 58 lakhs was spent on celebrating CM completing two years in office, 52 lakhs was spent on India at 75, 4.3 crores was spent on opening ceremony of 60th celebration at Kampal ground. Then secondly, in financial year 21-22, Total 18.52 crores was spent, of which 8 crores was spent on closing ceremony of 60th celebrations. 9 crores was spent on National Women's Parliament. I don't know why the funds didn't come from the center. Then 5.35 crores was spent in financial year 22-23. And other events not included in the list are 2.5 crores for UY Employment Fair on behalf of the Labour and Employment, where 14,000 youth registered for 5,500 vacancies. But according to the governor, only 557 got jobs. 3 crores for Safe Soil on behalf of Agriculture Department, 5 crores for Purple Fest, and 3.5 crores for Under 17 World Club. My question now is, these figures are so frightening, we have just hardly three months, which is a quarter left. How many more events are you planning to hold and how much you intend on spending in this balance period by 31st March for events directly or indirectly by or through Department of Information? Speaker, sir, पयलो प्रश्न तेंच्यांनी विचारला पण तुम्ही सरकार तुमच्या द्वारे फक्त दोन दिसाचो एकूच इव्हेंट हांगा दाखयला which spends seventy lakhs rupees बरोबर आहा त्यांचे उरलेले सरकार तुमच्या दारी जे सगळे कार्यक्रम आसा हे जी ए डी डिपार्टमेंटान ऑर्गनायज केल्ले आनी रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट म्हणजे जी ए डी आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान एक्सपेंडिचर केल्लो सो दॅट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटातून एक्सपेंडिचर करूंकूच नाशिल्लो सो दॅट तो हांगा रिफ्लेक्ट जावचो ना त्यांचा दुसरो प्रश्न जो आसा पळय न्ही कितले तुम्ही एक्टिविटीज प्लॅन केल्या काय म्हणून वेरियस एक्टिविटीज आझादी का अमृत काल हाच्या अंतर्गत प्लॅन केल्ल्या फाटल्यो प्लॅन केल्ल्यो activity up to the thirty first of March ह्यो कंप्लीट केल्या in the future planning activities ज्यो आसा ह्यो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिसायड करतले आनी information department is an information and publicity for the public so that time to time जेन्ना जेन्ना नवीन इव्हेंट येता एखादो कार्यक्रम करपाचो आसता आनी सरकाराचें इन्फॉर्मेशन जर लोकां पर्यंत पावोवपाचें आसत जाल्यार आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूच पावोवंक शकता स्पीकर सर सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम एकदम हायलाईट जाल्लो कार्यक्रम आतापर्यंत जेंका जेंका पस्तीस डिपार्टमेंटा स्पीकर सर त्या मतदारसंघात वता आणि पस्तीसूय डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो सर्विसीस लोकांक ज्यो दिवपाक जाय पळय न्ही ते आम्ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिता एग्रीकल्चरच्या पासून आम्ही बर्थ आणि डेथ बर्थ सर्टिफिकेट रेशन कार्डार नाव घालप कोणाचे वोटींग कार्ड ही सगळी कामां स्पीकर सर तुमच्याय काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीन झाला जाय जाल्यार हल्डोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पयलीं एकदा जाल्लो परतूय जर करपाक जाय आसत जाल्यार करपाक काय हरकत ना स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता पर्सनली म्हणजे अजुनूय बी जेंच्यो आमी कितल्योश्योच सर्विसीस ज्यो लोकां पर्यंत पावोंक नासल्यो त्यो सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आम्ही वेगवेगळ्या गावांनी पावल्या म्हणजे सांग्या ठिकाणी तर ताका इतलो मोठो रिस्पॉन्स आशिल्लो जवळपास एक दीस न्ही तर आमकां तो कार्यक्रम दोन दीस करचो पडलो वेरियस इन्क्लुडींग लोकांचे inclusion of the name on one and fourteen ह्या पद्दतीचे सुद्दां सगळे म्हणजे मामलेदार तलाटी अशी वेगवेगळे ॲडमिनिस्ट्रेटीव वर्क्स जे आसा इन्क्लुडींग म्हणजे आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर्स सुद्दां म्हणजे ऑल द मेडिकल फेसिलिटीज आमी थंयसर अवेलेबल करता ताचो फायदो म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोकांक जाता मॅक्झिमम लोक जे आसा ह्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाचो बेनिफिट्स घेता म्हाका दिसता जर तांकां थंयसरूय कार्यक्रम लावपा जाय जाल्यार लाव येता हें म्हाजें म्हणणें आहा Honorable speaker my last question I welcome the Honorable Chief Minister if he is wanting to have a Sarkar Tumchadari in my constituency. But I don't want money to be spent. I will get it organized for you so that we can do things. We want that money should percolate to the people. लोकांची लडली लक्ष्मी स्किमाचे पयशे पावनात गृह आदाराचे पयशे टायमान पावनात and even the installments which are coming don't come on time. We don't want money to be spent on event managements. We have information I have with me. On 10th October 2021, you tendered 3.6 crores for outdoor advertising, out of which you have paid 2.82 crores, knowing this election was coming. आता October run, and you know that by January, February, the election code will come into force. For three months, what was this money being spent? Was this only nothing more than an event management firm running the government, or was this wasteful expenditure of public funds? तुम्ही पयशे मोडून आम्ही कितले जाण निवडून आयले but this was the money of the public exchequer which was spent Speaker sir आम्ही सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाचेर पयशे मोडटा लोकां खातीरूच मोडटा लोक थंयसर जे येतात सगळ्यांक जेवणाची बाकीची सगळी व्यवस्था जी आसा ही ह्या कार्यक्रमांतल्यान केली वता आणि सातत्यात जे सरकार काम करता तेजी जर एडवर्टायज करून ते काम लोकां पर्यंत पावना जाल्यार स्किमी आसतल्यो योजना आसतल्यो त्यो लोकांक कळूच शकना आणि ते करपा खातीरच म्हाका दिसता पार्ट ऑफ पब्लिसिटी म्हणून हे पैसे स्पेंड केले वता तांच्यांनी विषय जो काडलो लाडली लक्ष्मी स्पीकर सर गोवोरमेंटान ऑलरेडी म्हणजे मॅरीड केसीस ज्यो लग्न जाल्ले सगळ्यो केसीस आसा त्यो एकतीस मार्च पर्यंत आमी सगळ्यो क्लियर करपाच्यो ठरयल्या एकूय लग्न जाल्ली केस इवन दो हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता रिजेक्टेड हांवें ऑलरेडी मिनिस्टर मिनिस्टरने डिपार्टमेंटाकूय सांगलां फाटले एक चार पांच वर्साच्यो केसीस वेरियस बारीक बारीक इशू खातीर कोण चाळीस वर्सां उपरांत सुद्दां जे लग्न जाल्ल्यो केसीस आसा त्योय जाता तितके बेगीन क्लियर करच्यो कारण आमचे सगळे बाकीचे असे सगळे गरीब लोक ज्यांनी हेच्या खातीर एप्लाय केले बट वेरियस रिजना खातीर पेंडींग उरलेल्यो थर्टी फस्ट ऑफ मार्च पर्यंत सगळ्या जाणांक मेळटल्यो उरता उरली ग्रह आधार ग्रह आधार थोडेशे स्ट्रिमलायन करपाक उरल्या तेरा हजार अर्ज पेंडींग आसा एप्लिकेशन फॉर्म ते बी कन्सिडर करपाक लायल्यात एकदां स्क्रुटनी जाली ह्या थर्टी फस्ट ऑफ मार्च पर्यंत तांकां अकोमोडेट करप आमकां शक्य जातलें आमी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सरकाराचो करिना आमी कंट्रोलान एक्सपेंडिचर करता त्या खातीर तर आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट एक्टिवली या विशयाचेर काम करीत आसा Shri Vijay sir sir speaker sir मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दितना म्हणलें की जे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पयशे मोडल्या त्यात तुमकां उत्तर मेळटलें सरकार तुमच्या दारी दोन प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन करता उरिल्ले प्रोग्राम जी एडी डी केले म्हणून मुखेलमंत्र्यान आतां उत्तर दिलें उत्तरा प्रमाणे अशें दिसता की एकोणतीस कोटी पंचवीस लाख पस्तीस हजार सशे एकसष्ट रुपया एप्रॉक्सिमेटली तीस कोटी रुपया तुवें गेल्या तीन वर्सांत इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान मोडल्या इन एडिशन टुरिजम मोडटा ई एस जी मोडटा जी टी डी सी मोडटा सोशल वेलफेअर मोडटा एग्रीकल्चर मोडटा आणि आता तू म्हणटा जी ए डी मोडटा म्हणून स्पीकर सर गेल्या तीन वर्सांचे आम्ही क्वेश्चन विचारला गेल्या तीन वर्सान बाब प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री असताना ताणें सशे स हजार चारशे पन्नास कोटी मार्केट बरोईंग केल्लें आहा एज लोन्स कोंकणीन एक म्हण आहा की फेस्तां करता लोन घेवन म्हणून ते भशेन स्पीकर सर हें जाता म्हळ्यार कितें की सण करपाक रीण काडप तुमकां कितें विचार सर एक मिनिट एक मिनीट एक मिनीट आतां मुखेलमंत्री जेन्ना हे आमकां उत्तर दिता तेन्ना आमी विचारलेले ताका की हे तूं खंयचे स्किमीन बसयता तो म्हणटा हे नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर दुसरें सगळे जे व्हडले व्हडले पयशे मोडल्या हे पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल म्हजे कडेन एक लिस्ट आहा फूल सगळी पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिला म्हणल्यार कितें मुखेलमंत्री आपली दोन वर्सां कंप्लीट करता म्हणून फिफ्टी एट लॅक्स एक मुट्टा ताका खबर नाशिल्लें तो दोन वर्सां कंप्लीट जातलो म्हणून काय मदींच काडपाचें आशिल्लें ताका साठ वर्सां लिबरेशनाची जातली म्हणून इनॉग्रल फंक्शन कितले साडे स कोटी फाय पॉयंट एट कोटी म्हणटा खबर नाशिल्लें तुमकां तें जातलें म्हणून why post facto approval post facto approval म्हळ्यार कितें फंक्शन जावप एक मिनिट मुखेलमंत्री म्हजो क्वेश्चन पॉइंटेड आहा फंक्शन जावन मागीर तुमी कॅबिनेटान हाडटात आनी पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिता तुमचे ओन स्वेरिंग इन सेरेमनीक एक एक्टिविस्टान केस घाली केस घाली विजिलन्स इन्क्वायरी झाली तुम्ही गेल्या आणि तुम्ही सांगले इरेग्युलॅरिटीज असा but they are waived off it is because this is public money this can't be wasted like this आणि हो सरकार इव्हेंट मॅनेज सरकार इव्हेंट करता इव्हेंट मॅनेजर तुमकां मॅनेज करता आणि इव्हेंट मॅनेज सरकार झाला स्पीकर सर माझा पयलो क्वेश्चन हा मुखेलमंत्री आता इव्हेंट मॅनेजमेंट कसेच सोडना आता लेटेस्ट एक आमकां तांणी बुलेटीन काढला की सगळे डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग हेल्थ हेल्थ म्हणजे मनशाचे काळीज फाल्यां कौसाल्यान मनीस मेलो थंय पसून पयशे मोडप ना पुणून सप्लिमेंटरी ग्रांट्स बावीस कोटी रुपया मागता बावीस कोटी म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन तुमकां इतलो आहा की how do you justify spending this as non plan and post facto approval is non plan equal to post facto I have also been a cabinet minister so I know the house rules and rules of business please tell me this हो फर्स्ट क्वेश्चन हा म्हाका तीन क्वेश्चन विचारपाक रायट हा क्लब्ड क्वेश्चन हो स्पिकर सर पयलीं जेणे विचारलें स हजार कोटी लोन काडलें म्हण सांगलें आमकां तीन वर्सां खातीर एप्रॉक्सिमेटली लोन घेवपा खातीर आठ हजार सुमार आमकां परमिशन्स आशिल्लें भितरले स हजारूच घेतलां पहिली गजाल स हजार चारशे पन्नास हय रे स हजार चारशे पन्नास आठ हजारांनी ऑड फिगर आमी लोन घेवंक शकताले तितके घेवंक ना दुसरे सगळी लोनां रिवायज केली जी थर्टीन पर्संटाचेर आसली ती सगळी सात पर्संटाचेर हाडली गेल्या वीस वर्सांक लोनां घेवन दवरलेली पळय न्हू ती सगळी रिवायज करून सात पर्संटाचेर हाडली तें म्हत्वाचें आसा तितके स्पिकर सर दुसरो जो तेणी विशय जो मांडलो रिगार्डींग हाजो टेंडर प्रोसेस जो आसा पळय न्ही हाजो कंप्लीट केल्लो आसा no doubt it is an post facto approval घेतला ताका but the tender process has completed all the approval except one speaker sir आता मुखेलमंत्री कसो घुणायता पळय हांव म्हणटा तुवें तुवें लिस्ट दिला तुज्याच आन्सरान लिस्ट दिला लिस्ट कितें म्हणटा इंटरनॅशनल योगा डे हो इंटरनॅशनल योगा डे त्याच वर्सा जाता न्ही तो कितें नवो जालो ना short video on Goa statehood day statehood day जावपाचोच आशिल्लो तुजे णव गोंय एक जैत कथा णव शो केले तुवें राजीव कला मंदीर स्पीकर सर हो. हे कितें जाण न्हू टेंडर करप ना शहाजान मॉडल हो दिवप आनी मागीर कॅबिनेटान हाडप शहाजान मॉडल सगळ्यांनीच हाडप केला स्पीकर सर पयशे लोकांचे सर हांवें ताका परत एकदां सांगलें हेजो एक जर सोडलो जाल्यार बाकी सगळ्याचो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट अरे टेंडर आतां केलो पोस्ट फॅक्टो पोस्ट ફેક્ટો મળે કે sir speaker sir tender post facto करू ना टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला सो फक्त तो स्पीकर सर व्हडल्यान उलयलो काय ना लोकांक मागीर तेजे खरें दिसता हळू उलयता बरें बरें बरें आतां नऊ उलयता क्वेश्चन विचारता आता तुवें सगळे डिपार्टमेंटांक पैसे मोडपाचे बंद केल्या तुवें बावीस कोटी आता एक्स्ट्रा मागल्या इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीन हो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचो आणि हे तीन म्हयन्यान कितले इव्हेंट आहा तुजे तो क्वेश्चन तुका तेंच विचारतालो तो मातसो चड लोव विचारलो न्ही पूण तुवें ताका आन्सर दिला तो इंग्लिशीन उलयता हांव कोंकणीन उलयतां सादी speaker sir various event Azadi ka Amrit Mahotsav हाजेर प्लॅन केल्ले आसा ताज्या खातीर ही एप्रोप्रिएशनान ताका ग्रँड मागलेली आसा स्पीकर सर दुसरो प्रश्न एक प्रोग्राम लास्ट क्वेश्चन ना ना तीन तीन दोन दोन झाले no no no no no no speaker sir म्हाका मेजून कळटा एक दोन तीन म्हाका मेजून कळटा स्पीकर सर सेफ सॉयल म्हणून एक प्रोग्राम झालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो म्हणून सांगला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकरी व्हेले सेफ सॉयलाचो सेफ सॉयल म्हणटा तुका एप्रोच जाले तुका एप्रोच जाल्ले ते इशा फाउंडेशन तुका एप्रोच जाल्ले जाल्ले जाल्ले पळय हा आन्सर कितें दिला ते पळय मागीर दुसरे म्हणशी हांगा तुजी फायल म्हणटा ओ एस डी बर्वे आणि हे इनिशिएट केले म्हणून बर्वे नोट घालता आमचो एक फ्रेंड होतो आत्माराम बर्वे ट्वेंटी सेवन जुलय ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो नोट घालता कितें घालता की हे चीफ मिनिस्टर विशीस तांचे इशा फाउंडेशनाचे खंयच हांगा तुजे कडेन कम्युनिकेशन तूं दाखयना हांवें आर टी आय घाल्या प्रश्नांत तुमी उत्तर दिनात आर टी आयन आमचे कडेन ऑलरेडी उत्तर आसा सो तुमी कॅटा करतात कॅटा करूं नाका आमी मातशे हें चिंतून आयिल्ले आहा फर्स्ट थिंग तुमी हे जे प्रोग्राम केलो एग्रीकल्चर मंत्र्याक खबर आसतलें की एक कोटी पंचवीस लाख रुपया टोकतेचे क्रॉप कॉम्पेन्सेशन अजून पेंडींग आहा तू ते दिना आनी इव्हेंट करता ते शेतकारांक हाडून कितें चल्लां रे आनी तांचे पयशे मरते तांकां पयलीं फारीक कर म्हणटा इव्हेंट करूंक आयला स्पिकर सर आनी ते पयशे इशा फाउंडेशनाक डायरेक्ट दिले न्ही जाल्यार बरें जावपाचें तें कितें तरी करपाचें ते सेव सॉयलूच न्ही सेव म्हादय म्हणपाचें ते जी सा सेव म्हादय म्हणटा ती तुमच्या डिक्शनरीतूच ना नाजाल्यार गव्हर्नराच्या एड्रेसान येवपाची स्पिकर सर म्हाका दिसता हो कॉलोसल वेस्ट ऑफ मनी म्हणून एक लास्ट हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां दिल्ली अशेंच जालां दिल्ली जालां की आम आदमी सरकारान थंय जे कितें पयशे मोडले ते थंयचे गव्हर्नराक दिसले की हे पॉलिटिकल पब्लिसिटी म्हणून ताणें कितें सांगलें की सरकाराकडच्या रिकवर कर म्हणून हांगा दोन उत्तरां तुम्ही डायरेक्ट दिल्या की बी जे पी सरकाराचो अचिव्हमेंट हाजे खातीर तुवें टेंडर दिला B J P not Goa government speaker sir म्हजो डिमांड आहा की हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन घे नाजाल्यार हाऊस कमिटी अपॉइंट कर कित्याक शेकड्यांनी कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून सरकार काबार करता मेन स्टेक होल्डरांचे पैसे दिना ताणेंच आतां म्हणिल्लें आहा की लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधाराचे पैसे पावूंक ना शेतकऱ्यांचे पैसे पावूंक ना आणि तुम्ही इव्हेंट करता आता स्पीकर सर मातेच्या नांवान एक इव्हेंट करता ओके म्हणटा तो इव्हेंट करूया अवेअरनेसा खातीर इव्हेंट म्हणजे करूया म्हणतात माझं म्हणजे डिमांड असा की हाऊस कमिटी तू अपॉइंट कर तू जर ना हाऊस कमिटी अपॉइंट कर स्पीकर सर हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन तू दिवंक शकता कित्याक तुवें सेशन येदेशें केलां तातूंत आनी टायम ना आमी मागतात house committee house committee appoint कर if government is clear appoint the house committee otherwise you are a event manage सरकार स्पीकर सर ईशा फाउंडेशनचो सेव सोलो कार्यक्रम आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या कंबाइनली ऑर्गनायज केल्लो ईशा फाउंडेशनचो कार्यक्रमाक जो रिस्पॉन्स जर पळयलो लोकांचो जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठो रिस्पॉन्स आनी बरो रिस्पॉन्स अरे बरोच तो आनी ईशा फाउंडेशनाचें काय उलयना हांव म्हणटा की स्पीकर सर स्पिकर सर तर हांव उबो आसा सर हांव उबो आसा म्हाका उलोवपाक दिवपाक लाय उलय मागीर आमकां बंद करून नाका बंद करिना स्पिकर सर एकूच मिनिट एकदा तर एकदाच उलोवन cost towards making a documentary in full HD format on schemes and accomplishments of BJP government under the leadership of Pramod Sawant. Kire, BJP kire, speaker sir असे पैसे असे टेंडर काडूंक मेळना ही वर्क ऑर्डर आहा म्हज्या किती कितें आहे सर गव्हर्मेंटाची पब्लिसिटी आणि पार्टीची पब्लिसिटी एकूच सेम मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट कसे जाऊ शकता हाऊस कमिटी जायच आमकां हाजेर स्पीकर सर जे बाब विजय सरदेसायन मांडला I will be very specific and I would request the honourable chief minister to answer very specifically Now these events are done through information and publicity and it looks like there is a scam of crores of rupees. It involves creative minds, engineers, architects, yes, munis, aspakzai, experts in fabrication. Now, I would like to ask the Honorable Chief Minister, how does this tender specifications are prepared by the Information and Publicity Department? Are there expertise in the Information and Publicity Department? Kindly give us the name, qualification, designation of this tender specification. Now, Speaker sir, what looks like is there is an in-house agency in the Information and Publicity Department. There seems to be blue-eyed boys in this department and they have been given favorable tenders, Speaker sir. So, Speaker sir, Maka एक एक उल्लेख करपाक जाय सी आय हॅड रेज्ड नाही, एंड तुम्ही- आय हॅड तुम्ही- ट्विटेड तुम्ही बिकॉज एक प्रश्न- मिनिट एक मिनिट See with regards to one tender and I had tweeted with the purple fest tender जो जाल्लो हाव was the work started even before opening the tender आनी हांगा इन्फॉर्मेशन जे आहा it is that the same tender has been specified even by the tourism department and the information department. हे कितें चल्लां speaker sir Tourism this, department this, how, how, how, how can to the same tender be floated? पयलो मनीस येता Tender open प्रश्न होणे टेंडर स्टार्ट जाता what is this happening so I I I request that there has to be house committee and we have to investigate this tenders floated for last ten years speaker sir हे बरं थ्री इयर्स थ्री इयर्स आर तुम्ही स्पीकर सर हे हाऊस कमिटी घालची मुख्यमंत्री स्पीकर सर ईशा फाउंडेशना वेल्यान ईशा फाउंडेशन ये तो आता उलयता पर्पल बसून घ्या विरोधी पक्ष नेते speaker how does the legislative affair बसून घ्या बसून no no no no point of order point of order मुख्यमंत्र्यांकडून point of order legislative officer किती उभा होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर उभे राहणार तो आपण ऑनरेबल स्पीकर स्पिकर सर जेन्ना क्वेश्चन विचारता आन्सर दिवपाक जाय आतां तुम्ही स्पीकर तो आन्सर दिवपाक परतून इंटरप्ट करता स्पीकर सर हे किती speaker sir yes speaker sir पहिली विजय सरदेसायान जे विचारले ते आन्सर दिवच्या पहिली तुम्ही अपोजिशन लिडराक उभो केलो आता आन्सर कोणाचे दिवपाचे बाब विजय सरदेसाय दोन्ही दोन्ही दिये तो पहिली रावलो मरे काय ना प्रॉब्लेम ना आमचे भितर काय ना तू सारक्या मरे हय हय बरें एक स्पीकर सर विजय बाब विजय विजय सर बसून Vijay sir demand house committee speaker sir पयलो कार्यक्रम सेव सॉयलचो कार्यक्रम हांवें परत एकदां सांगता सेव सॉयलचो कार्यक्रम म्हणजे पयले फावटी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो कोणाकूच आफयनास तर फूल जाल्लो कार्यक्रम आनी इतल्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम जालो आनी खरोखरूच खूब बरो कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्यान ऑर्गनायज केल्लो आनी तेचो फुडलो पार्ट म्हणजे त्यांची टेक्निकल टीम ऑलरेडी येऊन ॲग्रिकल्चर यांच्याबरोबर उलाप सुरू झाला आणि गोयातली सेव्ह सॉईल मुवमेंट गोयात सुरू करपा खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी ताजो टेंडर प्रोसेस आणि बाकीचे सगळे कंप्लीट केले स्पीकर सर हांवें परत एकदां सांगता हितूंतले सगळे टेंडर्स आतां जितके उलयल्या एक्सेप्ट वन टेंडर जो जो कॅबिनेटाक एप्रुवल आसा अदरवायज बाकी सगळ्या टेंडरांचे टेंडर जाल्या त्यांचो मागीर तांकां पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल घेतला आसतलो बट ताजो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला उरता उरलो ऑपोजिशन लिडर पर्पल फेस्टाचेर उलयलो पर्पल फेस्ट हो इव्हेंट हो सोशल वेलफेराचो इव्हेंट आसा तो हांगा हाडून ताका लिंक करता आसत तेजी कदाचित एडवर्टायजमेंट पार्ट एडवर्टायजमेंट पार्ट जो आसा किंवा ताका तो इन्फॉर्मेशनांतल्यान दिल्लो आसा त्या खातीर अननेसेसरी तो event how did it start before even it being tendered it was done by the information and publicity department how can the work start how can you आतां टेंडर उक्तो जाल ना सुरू काम शुरू हे कसलो कायदो speaker sir what is this and I had also asked him do you all have this sir म्हणजे बसून आन्सर आन्सर आन्सर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन सगळ्यो टेंडर प्रोसेस ज्यो कंप्लीट केल्ल्यो आसा हांव परत एकदां सांगता आनी त्यानुसार सगळे इव्हेंट जाले स्पीकर सर मुखेलमंत्री मुखेलमंत्री हाऊस कमिटी ना हाऊस कमिटी कित्याक पिता स्पीकर सर सगळे कंप्लीट आलेक्सर हाऊस कमिटी भिता किया लिपोवचं आज हय permitted to take question permitted to take question number two A question two A speaker sir answer as per sheet computer sheet sir this is about the Mopa मोपाट it is about the acquisition specific question as far as acquisition is concern totally अरे sorry. ते माशे कॅन्सिल कोतेन जायना वयर हेजे आहा रिक्वेस्ट सेक्रेटरी कॅन्सल करू लाय seventy eight lakhs square metres sir seventy eight lakh square वर राव रे कोत्तो मरे रे अरे तू तू घाबराल तुझी झालं ए तो विचारता असताना दाबलं मरे ते तू कन्फ्यूज झाला येस अलेक्स ठीक आहे सर तो आज उलयन टायम वेस्ट करता गरज ना विजय ए तू उलयन टायम वेस्ट करता स्पीकर सर आता speaker sir seventy lakh square metre acquire केली on the first first acquisition सन मागीर केली twenty nine lakh square metres मागीर केली eighty totally area acquired is eighty one lakh okay एक स्पेसिफीक क्वेश्चन हा सोगल्यांक सगल्यांक लँड लुजरांक स्पेसिफीक क्वेश्चन तांकां सगल्यांक पयशे मेळ्ळे काय नाही आनी मेळ्ळे जाल्यार कितले जाणां मेळ्ळे आनी कितल्या जाणां मेळ्ळो नाही आनी कित्या लागून मेळ्ळें स्पीकर सर हातूंतल्या जवळपास फोर्टी पर्सेंट लँड लुजरांक हातूंतले पयशे मेळूंक ना कारण हितूंतले पयशे न मेळपा खातीर तांच्यांनी दुसऱ्या जाणांनी क्लेम पयशा खातीर घातलेले आसा आणि ऑलरेडी तांच्यो क्लेम्स ज्यो आसा ह्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टात चालू आसा हे एक्सपडायट करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट ऑलरेडी आम्ही एस्टाब्लीश केला आणि एक एडिशनली हांव स्पिकर सर सांगता हांकां थ्री टायम्स पयशे एडिशनल दिवपाचे हेजे दोन हजार पंदरान डिसिजन घेतलां आनी ताज्या उपरांत तांकां तीन पटीन चड पयशे मेळपाक लागलेले आसा स्पिकर सर आतां पर्यंत जवळपास ऑल ऑल टुगेदर जवळपास forty all together forty six crores of rupees हे पेमेंट केल्या एप्रॉक्सिमेटली आनी उरलेले पयशे जे आसा पळय न्ही कोर्टान डेपोजीट केल्या म्हणजे थ्री टायम एडिशनल पैसे दिवपाचे सिवी सिव्हील एव्हिएशन डिपार्टमेंट मार्फत दिता उरलेले पैसे त्यांचे रेव्हन्यू डिपार्टमेंटा मार्फत दिता स्पीकर सर आमकां हंड्रेड पर्सेंट लोकांक पैसे दिवपाक जाय तांच्यांनी जर आपल्या आपल्या मदल्यो डिस्प्यूट जर क्लियर झाले आसत जाल्यार पैसे जाता तितके बेगीन डिस्पर्स केले वयतले ज्यांच्यो कोर्टात काही केसीस असतात त्यो त्यांच्या भितरले इंटरनल डिस्प्यूट्स असतात प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्सचे ताका लागून उरल्या स्पीकर सर आता प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स लागून उरल्या त्यो take KLS. Is somebody monitoring how many how many people are, you know, there may be uh, partly thodange objections some some will have no major objections is any mechanism there so, so that they uh, they receive fast and what is the compensation three times compensation that medla they kidle total amount what is the rate per square meter they have got after that three times i would like to know 1000 speaker sir आमचो एस एल ओ जो आसा तो ते मॉनिटर करता एस एल ओ मोपा खातीर आमी खास करून एपॉयंट केला आनी तो ह्यो केसीस सगळ्यो फास्ट ट्रॅकाकूय मॉनिटर करता आनी तांकां जो रेट दिला तो रेट स्पिकर सर हांव सांगता म्हाका आत्तां खबर मातसो हांव घेता आनी सांगता रेट एक्झॅक्टली आमी थ्री टायम्स मॉनिटर दिल्या उपरांत कितलो रेट जाता तो स्पीकर सर आमची इच्छा आसा की तांचे पयशे जे आसा हे जाता तिके बेगीन त्यांना मेळचे म्हणूनय आमचो प्रयत्न असा त्या खातीर हांवें कन्सर्न एम एल एकूय सांगलां की तुम्ही जाता तितके बेगीन तांकां तेंचे एक्सपडायट करपाक लाय केसीस आनी तांचे पयशे आमकां तांकां रिकवर दिव बेगिनात बेगीन दिवपाक जाय it is an three sixty rupees three times three times is one twenty sixty rupees and forty rupees three twenty Initially it is an forty initially forty रुपीसान हे जाल्ले तेंचे now we are paying in it now we are paying in one twenty चाळीस रुपयांनी रे- हे केल्ली ती आमी वन ट्वेंटी करता वन ट्वेंटीन पेमेंट करता एटी रुपीजान केल्ली ती आमी थ्री ट्वेंटीन पेमेंट करता टू फोर्टीन करता 360. because sir will the government consider because some of them have been physically they have been uh, due to the acquisition have been physically removed can some more compensation be given some of them have lost everything because 60 rupees we first it was 40 rupees now it is 60 rupees three Speaker, times sir. more three times more म्हणटाय ते is it 60 into 3 60 is the 180 rupees or three times more compensation dit म्हणला whether the compensation speaker sir one second, land one second. Acquisition land acquisition process दोन हजार आठांतल्यान सुरवात जाल्लो दोन हजार अकरा पर्यंत थोडो कंप्लीट झालं आणि उरलेलो दोन हजार बारा तेरा सगळं फोन सोंपलो सुरवात जाल्ले तेन्ना चाळीस रुपयांनी दिल्ली बट सगळ्या जाणांक चाळीस रुपयांनी सुद्धा सुरवातीक जेका पेमेंट केल्लो तेजो रेट मागीर वाढून तीन टायम वाढून एकशे वीस रुपयांनी स्पीकर सर दिली आम्ही ज्याचा अंयशीं रुपयांनी रेट आम्ही पहिली सुरवात जाल्लो तेका टू फॉर्टी रुपीजान दिल्ली आसा नेक्स्ट चंद्रकांत शेट्टी आमची ज्यांची जागा गेल्या तांकां थ्री टायम्स दितले म्हणून सांगला टायम फ्रेम किती दवरलेलो आसा की बाबा तांकां फास्ट ट्रॅक करून दोन वर्सांनी मेळटले तीन वर्सांनी एक दुसरो प्रश्न ज्या लोकांची खरीच जागा गेल्ली आसा हांची तांच्या घरान तांकां जॉब मेळटले स्पेशली मोपा एअरपोर्ट अशी काळजी घेतलेली आसा काय ते जॉब सगळे म्हणजे सगळ्याच पेडणेकारांची वचोंक ना ज्या लोकांची गेल्या तांच्या घरान असो एक सर्वे आसा की बाबा पांचशी घरां गेली पांचशी घरांतल्यान प्रत्येक घरात दोन दोन भुरगे आसा कितल्या भुरग्यांक मोपा एअरपोर्टाचेर तिंगा जॉब मेळ्ळा ना तांकां प्रायोरिटी म्हणून दिला अशें कितें आसा स्पिकर सर आमकां पयशे दिवपा खातीर आमकां टायम टायम पिरियड न्ही जेचे डॉक्युमेंट जितके बेगीन कंप्लीट करून जो दिता तेका पयशे दिवपाची सरकाराची आतांय तयारी आसा म्हणजे आमी दोन वर्सांनी दितले तीन वर्सांनी दितले अशें न्ही जेणी आपले डॉक्युमेंट कंप्लीट केले ऑन अ नेक्स्ट म्हणजे ताका आठ दिसाच्या भितर तेजे पैसे पयशे जे आसा हे ताका दिले वता आतापर्यंत म्हणजे जवळपास आम्ही सिक्स्टी क्रोड्स रुपीजपर्यंत पे पेमेंट केला फिफ्टीन क्रोड्स पहिली जाल्ले थ्री टाईम्स मिळून forty five crores sixty crore payment केला उरलेले त्यांचे जे पैसे कोर्टात ज्याचे फास्ट केसीस सुरू आहा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे पैसे कोर्टात डेपॉझिट असा सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाक एडिशनल थ्री टायम दिवपाचे ते बजेटरी प्रोविजन करून एव्हरी टाईम म्हणजे जश्यो केसीस सोपाना फुडें तांचे पैसे आम्ही सगळे दिवपाची तयारी आ स्पीकर सर आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांच्यानी जॉबाचो प्रश्न मांडलो स्पीकर सर तांकां प्रायोरिटी शंबर टक्के पेडणेकारांक प्रायोरिटी दिवपाक जाय आतां पर्यंत जवळपास थंयसर एक हजार दोनशे भुरग्यांक जे आसा ही एम्प्लॉयमेंट कंप्लिटली प्रायवेटच म्हणजे पेडणेकारांचेच एम्प्लॉयमेंट एटी पर्संट हे जे आसा दोन हजार दोनशे त्रिसश्ट एम्प्लॉयमेंटांतले जवळपास एक हजार दोनशीं भुरगे जे आसा हे पेडणेकारांक एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी दिल्ली आसा तांचें म्हणणें आसा त्या नुसार एक सर्वे रिपोर्ट जो आसा हो तसो सर्वे रिपोर्ट स्पेसिफीक ना बट प्रायोरिटी थंयसली जी लोकल पंचायती आसा ज्यो स पंचायती लागता थंयसले लोकप्रतिनिधी आनी जे लँड लुजर लिस्ट हांकां विश्वासान घेवन हें काम केलें वता तांचो लोकल एम एल ए आनी लोकल सरपंच पंच हांकांच सगळ्यांक प्रायोरिटी तांकां जॉब दिवपाच्या बाबतींत आसतले टॅक्सी दिवपाच्या बाबतींत आसतले बिझनेस एक्टिविटीच्या बाबतींत आसतले मॅक्झिमम प्रायोरिटी ह्या लोकल लोकांक दिवपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा start question number three speaker sir ना ना ना ना ना I I need to ask speaker sir ना ना ना ना स्पीकर सर राम रावले स्पीकर सर दोन क्वेश्चन आहे ना स्पीकर सर ना ना नॉट थ्री ना ना ना speaker sir see speaker sir yes yes yes had a suggestion speaker sir I I had ना ना यस सर सर स्पीकर हांगा फेज वन जो आशिल्लो मोपा एअरपोर्टाचो ओ ओरिजिनली तीन हजार कोटीचो फेज वन आशिल्लो स्पीकर सर तीन हजार कोटीचं फेज वन आसतना णव lakh square metre G M city site development म्हणून करपाक दिलो कित्याक तीन हजार कोटी कॉस्ट आशिल्लो सब सबसिक्वंटली तांणी एस्टिमेट ऑल्टर केलो आनी एक हजार णवशे कोटीन एग्री जाले एक हजार एकशे कोटी कमी केलो तांणी so they spend one thousand one hundred crores less but government waived off the forty percent they would get in the nine lakh square metres for city side development speaker sir आता जी एम आर सांगता की दोन हजार सातशे अंयशीं कोटींनी आम्ही बांधलो म्हजो एक प्रश्न हा मुखेलमंत्र्याक आता तुका हे एअरपोर्टाचे फॉर्टी पर्सेंट रेव्हेन्यू मेळूंक जाय from two thousand sixteen five years whatever but from two thousand sixteen five years आता we are in two thousand twenty three so तुका फॉर्टी पर्सेंट रेव्हेन्यू मेळटा काय तेंय तू वेव करता कित्याक speaker sir one minute tell me the reason for waiving of this nine lakh square metres nine lakh square metre city side डिव्हलपमेंटान चाळीस पर्सेंट जे तुमकां मेळपाचे आशिल्ले ते तुम्ही वेव केले ते तुम्ही घेतले आणि फुडले तूं चाळीस पर्सेंट जे आता जी एम आराचें ऑपरेशन आसा तातूंत तू तांकां तांचे कडच्यान पयशे केन्नाच्यान घेवंक लागतलो काय तेही वेव करतलो speaker sir according to the agreement एक म्हणजे पहिली गजाल ज्या दिसाच्यान ऑपरेशन सुरू जाता तेन्नाच्यान दोन वर्सां उपरांत सरकाराचो रेवेन्यू येवपाक सुरवात जातलो म्हणून आतांच्या उपरांत एक्झॅक्टली दोन वर्सांनी 37.5 point five percent of the revenue हो गव्हर्मेंटाक येतलो हांव परत एकदा सांगता आता ऑपरेशन सुरू झाला तेन्नाच्यान दोन वर्सांनी सरकाराचो रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात पयलींचे पयलींचे हे णव लाख स्क्वेअर मिटराचें सांगतो सिटी सायड डेव्हलपमेंट या sorry it is not thirty seven but it thirty six point ninety nine revenue share जो आसा हो गव्हर्मेंटाचो आसा रिगार्डिंग स्पिकर सर ताणें जो टोटल म्हणजे आम्ही तुवें णव लाख कितें म्हटलें स्टार्टिंगाक णव लाख स्क्वेअर मिटर ताका दिले कित्याक ताजो फेज वन प्रोजेक्ट कॉस्ट आशिल्लो तीन हजार एक कोटी मागीर तुमी ऑल्टर केलो आनी एक हजार दोनशे कोटीचेर एग्री जाले इन बिटवीन दीस हे णव लाख जे स्क्वेअर मिटर ताका दिल्ले तातूंत तुका चाळीस पर्सेंट येवपाचें आशिल्लें तें तुमी वेव केले स्पीकर सर णव णव lakh square metre speaker sir तूं प्रॉपर्टी तुजे कडेन व्हडल्यो आसात आमचे कडेन तितल्यो ना स्पीकर सर तो भाटकार ओके भाटकार णव लाखाचो न्ही तुम्ही णव लाखाचो भाटकार भायलो केलो जी एम स्पीकर सर तो भाटकार मळकर स्पीकर सर हांव म्हाका प्रॉपर्टी सरदेसाय म्हणून आयकला तुवें म्हणिल्लो कोणें स्पीकर सर हांव हेजेर येता की ताणें जो सांगला की टोटल एरिया जी आसा पळय न्हू सिटी सायड डेव्हलपमेंटाचो इन्क्लुडींग रेवेन्यू शेअर जो आसा हो सरकाराक येतलो टोटल ताका आमी जी प्रॉपर्टी दिल्या ओके त्या प्रॉपर्टींतल्यान त्यांनी आतापर्यंत जी युटिलायज केल्या प्रॉपर्टी उरलेल्या प्रॉपर्टी हांव टेक्निकली म्हणजे कितल्या प्रॉपर्टीन सिटी सायड डेव्हलपमेंट करतलो तो आत्ता माझ्याकडे ना बट डेफिनेटली जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जी जातली त्याचोय रेव्हेन्यू शेअर जो असा होय सरकाराक येतलो स्पीकर ना ना दिना तुमी उलयता तुमकां राव मरे उलयता स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान की त्यांनी जॉब दिले म्हणून आय वूड मानता जॉब दिले म्हणून कसले जॉब दिले मरे स्पीकर सर या रिपोर्टाप्रमाणे सगळे जण सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड हेल्पर असले दिल्यात आणि जॉब जी एम आराचे आहात ते एकशे बारात आहात बाकीचे जे आहात ते लोकल कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्या सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्यांच्या अंडर सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड स्कॅनर असले जॉब आहात इतले बारीक बारीक जॉब आयज पेडणेकारांनी आपलो जागो गेला eighty one lakh square metre णव लाख स्क्वेअर मीटर स्पोर्ट्स सिटीक स लाख स्क्वेअर मीटर इलेक्ट्रॉनिक सिटीक आयज पेडणेकारांनी फक्त दान केला जागो आणि आयज त्यांना काय मेळना आयज सगळे जण उलयतात पूण पेडणेकारा खातीर कोण उलयनात आनी जर पेडणेकारा खातीर आयज उबे रावंक जाय जाल्यार आमी सगळे रावचे पडटले स्पिकर सर आनी एक दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी थंयसर एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर केला थंयसर कमीत कमी भुरग्यांनी six hundred and thirty one six hundred and thirty one भुरग्यांनी ट्रेनिंग केला बरे बरे भुरगे शिकलेले B S C M S C केल्लेल्या भुरग्यांनी थंयसर ट्रेनिंग घेतल्या आपले जॉब सोडून आणि थंय जॉब सोडून त्यांच्यानी हे ट्रेनिंग घेतलेलं आणि आयज ट्रेनिंग घेऊन ते घरात आसात आणि आयज त्यांना जॉब ना याचे उत्तर म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिवचे कित्याक आयज आम्ही थंय जेन्ना बसतात त्यांना आवय बापूय भुरग्याक घेऊन येतात आणि पांयां पडटा आम्ही गव्हर्मेंट जॉबाक रडटा म्हणून आयकलां हांगासर मोपा एअरपोर्टात जॉब दी म्हणटा आम्ही उत्तर किती दिवपाचें कोणाक सांगपाचें ह्यो प्रश्न हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विचारूंक सोदतात स्पीकर सर आमी जे म्हटलं की दोन हजार आणि एप्रॉक्सिमेटली ऑड भुरग्यांक आतापर्यंत पर्यंत जी एम आर आनी तेंचे अलायड कंपनीज ज्यो आसा ज्यो थंयसर ऑपरेट करता तांच्या खातीर घेतल्या तितूंतले एक हजार दोनशे भुरगे हे पेडणेकार आसा आनी डेफिनेटली स्पिकर सर दुसरें एविएशन स्किल डेवलॉपमेंट सेंटर हे भुरगे सिक्स थर्टी वन भुरगे आतापर्यंत पर्यंत जेंचे थंयसर ट्रेन जाल्या उरलेल्या भुरग्यांक ट्रेनिंगाची फेसिलिटीज थंय अवेलेबल आसा speaker sir in long run आतां भुरगे जे फुडले म्हणजे फुडल्या एक दोन तीन वर्सां भितर एक भर भुरगे एप्रॉक्सिमेटली थंय घेवपाक जाय जे स्किल्ड स्कील केल्ले आसतले तेंच्यांनी वेगवेगळे एवी कोर्सीस तेंच्यांनी एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटरांतल्यान कंप्लीट केला डेफिनेटली स्पीकर सर ह्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आमदार बाबजी तारुलकर हाणें आपलो कन्सर्न पेडणेकारां विशयी सांगलो म्हाकाय चिंता आसा स्पीकर सर लोकल भुरग्यांक आसता थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय पेडणेकारांच्या उपरांत गोंयचेय भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर लागपाक जाय हाज्या खातीर सरकाराचो राव राव माझ्या सोपंग ना माझो माझ्या सोंपयता मरे एक मदीत मरे पेडण्याची कितें तुमी मदीं उलयतात स्पिकर सर एजन्सीज जे आहात स्पीकर सर जे एजन्सीज आहात जे तेंच्यांनी काडले तांकां आतां डिसकंटिन्यू कंटिन्यू केल्यात आनी हे जॉब्स आहात एक हे जॉब जे आहात न्हू तांकां घरा बसल्यात हे इतले भुरगे घरा बसलेले आहात जे एजन्सीक काम करतात ते आमकां थंयसर परमनंट जॉब मेळटले की ना हे आमकां प्रश्न जाय स्पीकर सर कंटिन्यू करता स्पीकर एक मिनिट स्पीकर सर परत आनी एक विशय आहा थंयसर धनगर समाज आहा थंयसर तेंचे ते टेनंट आसले लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे टेनंट आसले तांकां छत्तीस हजार स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या सिवील एव्हिएशनान छत्तीस हजार जमीन दिल्या थंयसर अकरा हजार दोनशीच नांवार केल्या आनी थंय चोवीस हजार दोनशी आजुनूय सिव्हिल एव्हिएशनाच्या थंयसर आसा आनी थंय देवाचे थंयसर हे आहा थंय सगळे देवाक पांयां पडोंक वयतात आनी थंयसर तो कुडको आहा तो कंप्लीट भायर दवरला एअरपोर्टान ना हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ती तांकां दिवचे ते देवाचे थंयसर नाल्यार थंय कांटारा पार्ट टू जावं आहा थंयसर ना ते प्रॉपर्टी पयली दिया कार्डांनी बरें स्पीकर सर पयल्यान पहिली आमचे थंयसर कम जी धनगर कम्युनिटी आशिल्ली त्या टॅनंट म्हणून लागूंक नाशिल्लें बट ते कोर्टान गेल्या उपरांत कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या उपरांत तांकां चवदाय जाणांक घरां बांदून दिल्या तांकां देवूळ बांदून दिलां सोळा कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली तांच्यांनी स्पेंड केला तांकां ग्रावंड आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज थंयसर एवेलेबल करून दिल्या स्पीकर सर इवन दो म्हणजे तांच्या भुरग्यांकूय वेगवेगळ्या जॉबाक जे आसा ते थंयसर घेतलेले आता त्यांनी एकूच मुद्दा जो भितरलो मांडलो की थोडे जण कन्स्ट्रक्शन करता आसतना कन्स्ट्रक्शन कंपनीनी जे कामांक आशिल्ले तांकां घेवपाक जाय डेफिनेटली ताका मेळून म्हणजे तांकांय बी पर्मनंट जॉबान थंयसर जी एम आर आनी उरलेल्या अलायड कंपनीनी घेवपा खातीर सरकार प्रयत्न करतो जी एम आरान सीएसआर पॉलिसी आसली ती अजून पर्यंत काय सीएसआर फंड करूंक ना तेणे Praveen speaker sir speaker sir सगळ्यात उलयता मोपा बद्दल आणि हांवच उलयना <laughs> आयजा उलयता किदें आयज आमच्या पेडणेकारांक हे पळय हे मेळले आसा पयशे म्हाका दिसता चण्याच्या दरान मेळले आसा आयज हे म्हाका दिसता खंय तरी पेडणेकारांक फटोवपाची कामां चल्ल्याय म्हाका दिसता पेडणेकारांक आयज गोवमेंट म्हणटा इतलीं वर्सां कित्याक लागले तेंचे प्रोब्लम सॉल्व करपाक गोवमेंटान आपली टीम लावन थिंगासर जाता इतले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकना कितें गोवमेंटान स्पेशल टीम मागोवची आनी थिंगासर ते सांगून तेंचे जाता इतले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे म्हाका दिसता सरकारान आयज सांगता कितें जॉब दिल्या म्हणून जॉब म्हाका दिसता सरान सांगला आतां हंड्रेड एंड कितले ट्वे वन थावजंड टू हंड्रेड कितें जॉब दिला म्हणटा म्हाका दिसता हे जॉब हेतूंतले आमचे आतां सद्याक कितले आहा रायट नांव तितले सरान सांगचे कित्याक म्हाका दिसता जे पळय आयज सांगलेले आहा नंबर्स ते रॉंग आहा हे तेंच्यांनी कॅल्कुलेशन केल्लें केन्ना जेन्ना स्टार्ट जाल्लो मोपा काम तेन्ना पळय त्या हितून आयज स्टार्ट स्टार्ट जाल्लो आतां मोपा जेन्ना स्टार्ट काम केल्लें पळय आयज पासून तेंच्यांनी ते सगळे लेबर्स पासून म्हाका दिसता डेली वेजीस लायताले ते पासून धरलेले आहा आयज कितले आहा आमच्या मोपा जॉबाक पळय तितले म्हाका नंबर्स दिवचे सद्या म्हाका दिसता आतां ते नंबर दिल्या पळय आमकां eight hundred one thousand two hundred इतले जॉब आमकां मेळोंक ना जे लँड लुजारांक सांगतात लँड लुजरांक सांगतात कितें आमी जॉब uh, दिल्या म्हणून म्हाज्या घरा कडेन डेली म्हाका दिसता शंबर ते दोनशी लोक येता फकत जॉबाकूच फकत येता आनी जॉबाक मागता आनी कितें तुमकां जॉबा प्लस आता या land loser sir land loser आहा त्यांचे अजून प्रश्न सॉल्व जायना ते येऊन वडलो फायली घेऊन भोवतात ते अजूनही कित्याक प्रॉब्लम सॉल्व करिना सरकार I I would like to add speaker sir this is regarding the land to the land acquisition of Mopa the नाव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोन काबार कर chief minister says that was was forty six crores It is 45.35 crores. Now, Speaker sir, म्हाका दीस ह्या बारीक मनशांक कित्याक सोतावपाक जाय सुपर सुपर फास्ट ट्रॅक कर त्यो केश्यो fast track new super fast track कर यो ओ I think that you need to bring in a law otherwise speaker sir हे बारीक लोकांक त्रास जाले because they are grandfathers names are नाव नायमो Manohar Airport will be Manohar, Speaker sir, if the government तुझा makes the प्रश्न farmer happy. Otherwise, other Manohars will be happy. Yes, speaker, sir. How the जवळपास बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विचारलेलो जो प्रश्न हा पळय न्ही दोन हजार दोनशे त्रेसश्ट नांवां जाय I am placing on the table of house जेणेकरून पेडणेकरांच्या आयच्या डेटीक भितर एक हजार तीनशे एक नावां आयच्या डेटीक कितले आते जाय आईच्या आयच्या डेटीक एक हजार तीनशे एक नावां ही पेडणेकरांची आसा सध्या आतां कामांक आता आतां सध्या कामाक आसा ते जाय जाल्यार तूं आनी जीत मेळोन व्हेरीफाय कर जे दोन एक हजार तीनशे एक नावां आयक दी म्हाजी आतां तुम्ही दोघी लिस्ट घ्या आणि व्हेरीफाय करा पेड्ड्या करा एकूत एकूत रिक्वेस्ट स्पीकर सर एकूत रिक्वेस्ट की पळय थंयसर शॉपां येतलीं सगळें येतले आता जी एम आराचो कंट्रोल त्या शॉपांचेर आणि स्टोरांचेर नासतलें आणि ते भुरगे थंय कामांक कशें लागतले तेका लागून एक रिक्वेस्ट आहा की आमची एक कमिटी बसयली तुवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ती लीड करची आमकां दोगूय आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचो एक ऑफिसर जी एम आराचो घेवचो कमिटी फॉर्म करची स्पीकर सर आमच्या सिव्हील एव्हिएशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी मॉनिटर करता दोनूय गजाली करता म्हणजे हेज्या फुडें थंयसर इवन दो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जे मेळपाक जाय प्रायोरिटी म्हणजे पेडणेकारांक मेळपा खातीरय बी आमी प्रयत्न करता दुसरें आमी fast track court already establish केला तो युरीन सांगला त्या प्रमाणे सुपर फास्ट कसो करपाचो पळय न्ही तोय पळयता आनी जेणे करून आमचो एस एल ओ हे करून जाता तेंच्यांनी बी कॉपरेट करचें कारण शेवटी डॉक्युमेंट सरकार हाडूंक शकना म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या पेडणेकारांक लँड लुजर्स आसा तिक्यांकूय सांगता की तेच्यांनी आपले डॉक्युमेंट्स जे आसा हे जाता तितके डॉक्युमेंट्स जर हाडून दिवपाक शकले बेगिनात बेगीन तर आमी तेंचे जाता तितके बेगीन पयशे दिवपा खातीर तयारी आसा सरकार तांचे बेगिनात बेगीन तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय हाज्या खातीर काम करता म्हणजे. आज आज आज मोपाचे आज सगळे उलयतात आनी मोपा हो आमच्या खातीर सगळ्या गोंयकारा खातीर अभिमानाची गोश्ट हाजे बद्दल कसलोच लुबाव ना पूण इतली वर्सां जे आमी दाबोल्ले आज ट्युरिस्टांक नाजाल्यार गोंयकारांक केटर केलें ताजे बद्दल कितें ताजे बद्दल सरकारान आश्वासनां दिल्या आमी तो दवरतले म्हणून आज सगळो फोकस खंय तरी आज मोपाचेर गेला आणि मोपा सोडून आज दाबोले खंय तरी सायडीन दवरला सरकारान क्लॅरिफाय करचें दाबोलीमचो स्टेटस कितें आसा कित्याक आज थंय खूब जाणांक आज चाळोवपाचें काम चल्लां सरकारान ताजेर सोंपता Speaker, sir, I would like to bring to the attention of the Honorable Minister for Sports the pathetic condition and total neglect of the sports ground constructed and developed at Lotuli village. Besides this, Government of Goa has also spent lakhs of rupees on a sports hall in Betalbati village. The structure is on the verge of collapse. I request the Minister to look into it immediately, please. Shri Sankalpa Munkar. Press button. Hello. Fear and anxiety in the minds of the people especially the traditional fishermen of Katembaina beach area in Murmugao constituency. Due to discharge of sewage from sewage treatment plant at Katambaina beach by Sewage and Infrastructure Development Corporation of Goa Limited. The fishing community and the people residing in the area have been complaining about the foul smell, the water pollution, and the place turning into an unhygienic, thus creating breeding ground for mosquitoes. Due to this water pollution, the fishing activities of our traditional fishermen at Katambaina have been hampered, thus affecting their livelihood. If no action taken on time, then it will be adversely affect the health of the locals, their fishing activities and the tourists visiting the Baina beach. Honorable Minister for Environment, may please look into the matter urgently. Speaker, sir. Krishna Sarkar. Answer करता का आन्सर जिरोवर just mention just mention mention mention काय प्रॉब्लेम ना ना इशू जो रेज केला बाबान हो इशू जो आसा हो आमकां खबर आसा स्पिकर सर पूण ताका बाबा सांगूंक सोदता की एस टी पीचे उदक वचना ते बाकीचे वयले जे झोपडी आसा तेणी ड्रायवर्ट केला ते उरले शकता बाबा सांगता स्ट्रिक्ट एक्शन घे हांव फाल्यांच्यान इन्स्ट्रक्शन घेवपाक इतलें सांगता Sir, chaos and anxiety in the mind of people due to non-availability of 108 ambulance in Vasco area. This problem is being faced by the people of Vasco for almost a year now. An additional ambulance on priority needs to be stationed in Vasco area to cater to Vasco and Murmugao constituencies. Sri Vijay Sarjai. Zaina. Speaker sir, I would like to draw the attention of my friend, the Honorable Minister for PWD, Mr. Nilesh Kabral, to the fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the people of Korni and Boma and other affected villages of the proposed expansion of NH4A, which will lead to the destruction of ancestral houses damage to high value utility infrastructure and the environment of the affected villages speaker sir gram sabeni and Tanjal lokani boma ani kolle objection a galya which have been disallowed by the land acquisition officer they have suggested an alternate bypass which is shorter which is cheaper and which will go through fellow fields avoiding human settlements aja gadi magta mantrya gade ani matche data le uttar vi divche ata kase dilate bhushan ki heritage devala dar tu rakta raktalo तूं तांची प्रायवेट घरां लागतलो तूं विलेजी वॉर्ड सेपरेट करूंक दिवचो ना because of this so if an alternate cheaper and shorter route is provided why do you not agree to that yes sir Shri म्हणजे सांगता स्पिकर सर कित्याक म्हाका सांगपाक जाय स्पिकर सर वेरी गुड तो इशू तो सांगता स्पिकर सर मे बी ताका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आहा स्पिकर सर हो जो नॅशनल हायवे आसा हो नायन्टीन सेवन्टी वन नोटिफाय जाल्लो आतां आमी खंयच्या सरकारान नोटिफाय करूं ना आणि जेन्ना नोटिफाय जाता स्पीकर सर त्याका ऑलरेडी जे सेंट्रल लायनीच्यान फॉर्टी मिटर्स फॉर्टी मिटर्स सोडपाक जाय आतां तो पळय सांगता पण घरा वयता ते स्पीकर सर एन्टायर स्ट्रेचाचेर फक्त कंपाउंड वॉल वयता जितूले तितू भितर थोडीशी घरा वयता तेजो डावट ना देवूळ स्पीकर सर एक देवूळ वचना स्पीकर सर वता वता स्पीकर सर तेका तेज्या घरा कडेन वयता आसतलें आमच्या प्लॅना भितर वचना तेजे खंयचे देवूळ ताका स्पीकर सर म्हणजे सांगपा हांव सांगता की खंयचे देवूळ वचना आनी आमी आमी ऑलरेडी तेजेर लक्ष घातलेलें आसा आणि हांव ईश्वरच करता खंयचेच दिवड वचना स्पीकर सर ग्राम सभा सांगता स्पीकर सर उलयता स्पीकर सर घरा आसतना म्हणल्यार सर खंयच्या उलयता स्पीकर सर उलोवपाक दिता तो फक्त उलोवपाक दिता तो फक्त आपणूच उलयता आन्सर करता स्पीकर सर तो आन्सर कर म्हणटा आन्सर करताना उठता ते स्पीकरचं लास्ट टाइम सांगलेलं मातशें लक्ष घाल ते स्प्रिंग स्प्रिंग बी आला कुडचीक ते सांगा बोलूया सांगा तुम्ही स्पीकर सर एश्युरन्स दिता एक दिवड वचना स्पीकर सर लोकांक मेळ मरे स्पीकर सर आन्सर आन्सर करपाक दिना स्पीकर सर स्पीकर सर खंयची दिवडा वचना एश्युरन्स तुमकां दिता स्पीकर सर कित्याक मेळना दिव्यांची वेगस बेश्टात सवय झाल्या like to bring to the attention of Honorable Minister for Environment and Climate Change, there is fear and anxiety in the minds of people of Benaulim constituency and the people of coastal belt at large due to drastic sand erosion taking place for last so many years, especially last year 2022, Kolwa, Sernabati, Benaulim, Kavelosim beaches had massive sand erosion. Gabion walls were proposed, but till date neither gabion walls nor planting of natural vegetations nor any measures in place to avoid erosions. As we talk, yesterday, 16 January 2023, Mobor Coast at Nostiar had massive sand erosions which has occurred. The people of coastal belt have apprehensions on the intention of the government, the steps the government intends to take in this matter. Speaker sir, गेलते पाट कोलवा एकलो भुरगोय मेलो हें इरोजन जावन ती हें जावन सो आजून पुसान इरोजनाचेर आख्ख्या कोस्टल बेल्टाचेर एकूय मेजर गेल्लो ना गेले असेंब्ली सेशनात ना आतां so I think we need to take pay attention ना बीच काबार जाऊन वयतल्यो आणि एनवारमेंट प्रोटेक्शन ना Shri Viresh Morkar sir fear in and anxiety in the minds of Goan on the recent killing of leopard in Goa minister for forest is sought in this shocking incident of trapping killing and then removing and nails of leopard at Daba Padi in Quepem As per the news published in uh, Daily Gomantak today, uh, January 17, refer to the newspaper clip attached. As we suspect uh, that the nutritious uh, interstate mafia and poachers uh, involved in selling these uh, animal animal parts in foreign cu- uh, uh, customers is active in Goa. Uh, what what forest minister is uh, doing uh, to do? Uh, Speaker sir, uh, one more thing. आमचो uh, आमचे थंय कोले आयज बायन पडटा सानंद्र कॉन्स्टन्सीन सो तेजेरूय लक्ष घेवचें आनी दुसरें म्हणजे सत्तरीनूय सेम इन्सिडंट जाल्ले चार चार अशेच लेपाडांक मारून उडयल्ले सो एश्युरंस दिवंक जाय मिनिस्टरान की हे इन्सिडंट परत घडपाक जायना म्हणून सर बिबटो वाघ आनी तेणी जो म्हटलो पळय न्ही आतां मेळ्ळा तो बिबटो आनी सत्तरीन मेल्ले ते वाघ सो सत्तरीन जनवरांत मेल्या फॉरेस्ट मिनिस्टर हांव परत एकदां सांगता ते टायगर ओके आनी हे जो टायगर टायगर जनावर न्हू हय रे हांव जनावर न्हू हांव सांगता ते आयक म्हाजें कांयच म्हणणें ना तेजो कन्सर्न बरोबर आसा स्पिकर सर आमकां जे कोण म्हणजे फासाक लावन जनावरां मारपाचो जो प्रकार आसा म्हणजे डुकर मारपा खातीर जे फास लायतात तितूर हे बिबटे किंवा बाकीचे येवन फसतात आनी ताका लागून त्यांनी दुसरो कन्सर्न जो व्यक्त केलो की तेंची नाक म्हणजे तेंची कातरी हे काडून जे विकपाचो तो म्हणटा सर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इंस्ट्रक्शन दिता की तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली अशा पद्दतीत जर कोण वावुरता आसत आणि गांवांनी सुद्धा जर अशा पद्दतीचे फास फास घालून जर मारपाचा प्रयत्न करता आसत जाल्यार ते बंद करचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवन एक्शन घेवपाक लायता हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां गोमंतक न्यूज पेपराकूय की आयज तेंच्यांनी पब्लीश केलें म्हणून देव बरें करूं fear and anxiety in the minds of the domestic water users, uh, uh consumers of the state. The department is issuing water bills sometimes uh, in respect to sorry in respect to non meters non working meters and meters with units which are not visible billing on average units which is much higher than actual usage of water hence consumers are deprived of benefits of the monthly free scheme implemented by the department A lot of people come to us, Speaker Sir, with such type of dis- dis- uh, discrepancies. Sometimes the meters are charged, meter rent is charged as per the old meter. Uh, minimum units are not uh, fixed, I mean, fixed meters, uh, the consumption is less than even the fixed. Sometimes all these discrepancies, plus थोड्यांगे येता मिटर रिडर येताय थोड्यांगे मिटर रिडर सारके फिजिकल व्हेरिफिकेशन कोण ना मिटर भितर आसता आनी कितें आसता सो मिनिस्टरान गव्हर्मेंटान लक्ष धरचें की people are getting the benefit of correct reading and some meters which are there तेजे uh, whether new meters are to be fixed whether what is to be done because if this is not correct if they don't get proper bills the common man the poor man is suffering आम कितें पोरत पोतून हें अशें येताय I bring many times notice to the minister also सांगतलो सांग श्री कार्लोस पेरेरा Uh, this is about insufficient ferries at uh, Bethi Panjim Road. Fear and anxiety in the minds of the public due to insufficient number of ferries on the Bethi to Panjim route, especially during peak hours in the mornings and evenings. The steps the government will take to address the same. कितें जाता ते सदां फेरी वयतात तेन्ना बसतात आनी मागीर एक दिसा फेरी बुट्टोली थिंगा there is no uh, proper this thing for management also there people can't get in there are big queues vehicles which are going in the ferry can't come out and where people coming out of the ferries can't go in So the government should take certain steps on this. Yes. Speaker sir एक फेरी आसा आमी एकच फेरी आसा त्या रुटाचेर from Panjim to Betim but if you look at it पयलीं जेन्ना आमचे तीन ब्रीज आसात आनी this ferry is particularly crowded in the morning session when students come from both the sides and in the afternoon and in the evening. But in between, Tatun Bidarchad Rush Nasta. But even then, we have three bridges built across this. And right now, we have a shortage of ferries as it is on all the routes. And looking at, we though it is a single ferry, it makes 80 trips off and on. It is carrying around 6,000 to 7,000 passengers per day. And introducing another additional ferry, again, there are lots of other vessels which are navigating across. It is a crowded place there. We will analyze and we will see to that in between, we had a meeting with the, the Honorable Minister, uh, Mr. Uh, Honorable MLA, Mr. Kedar Naik also, to just f- uh, find out what is very, whether there is a need. पूण चडशे तुमी सांगता तशें that vehicles do not travel. Most of them are either school students जे passengers आसात they are loaded because all the vehicles they try to move because it is faster to come over the bridge. So we will just uh, inspect it and once again I will conduct the, uh, the, the हातून भितर analyze करतले whether there is really a need of another ferry and we will try to put and if in between if we get ro-ro ferries we will try to get all that kind of ferries also so that the load at a time can take रो फेरीज म्हणजेच एक फावटी तांकां they don't need to shift आनीक थ्री सिक्स्टी डिग्रीज अशें टर्न मारपाक most of the time of ferries goes in that you know, when any vehicle goes inside and he tries to make a turn within the ferry, and by the time the other vehicles are getting blocked on the way. So त्या खातीर रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस करप अत्यंत गरजेचें आसा ह्यो क्रावडेड प्लेसिसाचेर and we are trying to get it in the next financial year because as it is in this financial year we have not made a budget for such a kind of ferries we are trying to get at least another four uh, Roro ferries on these routes where there are crowded places, we can always introduce, and where there is a less crowd, we will try to shift these conventional ferries on that, and we'll try to get a new uh, Roro ferries where they can navigate very fast with a speedier uh, rate, आणि ते पळय तांकां टर्न मारपाचें एवढच्यान भितर सरतासन टायम जाता that time will be made less and so that we will get a very good convenient speedy navigation thank you sir yes दुखवट्यांचा उल्लेख करता या सभागृहाचे आदले आमदार श्री सर्गेश्री श्री पांडुरंग रावत व राज्याच्या दिवचल मतदारसंघातले तशेंच पर्यटन येरादारी आनी समाजकल्याण खात्याचे आदले मंत्री तसेच पयले आणि तिसऱ्या विधानसभेचे आदले आमदार तसेच या सभा आदल्या सभागृहाचे सभासद सर्गेश्री शिवदास वेरीकर गोंय राज्याच्या फोंडें म्हालांतले नाही हेरादारी खात्याचे आदले मंत्री तसेच पहिले आणि दुसरे विधानसभेचे आदले आमदार आदले पोप सर्गेस एमिटस बेनेडिक्ट सिक्स्टीन तसेच भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी यांचे आवय सर्गेस श्रीमती हिराबेन मोदी उत्तर प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री मुलायम सिंग यादव आदले केंद्रीय मंत्री सर्गेस श्री शरद यादव नामनेजे उद्योजक सर्गेश्री जे जे इराणी आणि सायरन मिस्त्री स्वातंत्र्यसेनानी सर्गेश्री जिलियो कार्दिया डिसोजा आणि श्री कृपानंद लांजेकार आदले पर्यटन तज्ज्ञ तसे सर्गेश्री डॉक्टर जो डिसोजा गोयचे वरिष्ठ पंचायत वांगडी सर्गेश्री भागो भैरो वारक फिल्म नाट संगीत सादरीकरण कला आणि गायन साहित्यिक या क्षेत्रातले नामनेचे त्या सर्गेश्री श्रीलो फर्नांडीस आणि माताईस कुरेया उर्फ सेल्वी नामंत लेखक डॉमिनिक लापेरी नामंद पत्रकार श्री सर्गेश्री श्री गुरुदास सिंगबा सिंगबाळ आणि श्री अनंत साळकर सर्गेस प्राध्यापक आदी एच डॉक्टर यांचा गोयच्या राज्यशास्त्राचे संस्थापक म्हणून वळखता ते गोय विद्यापीठाचे वावुरपी उप कुलगुरू आणि गोय विद्यापीठातल्या राज्यशास्त्र विभागाचे आदले डीन तसेच विभाग प्रमुख आशिल्ले सर्गेश्री श्री राजकुमार देसाय प्रबोधन शिक्षण सोसायटीचे वांगडी संस्थापक नामनेचे अभिनेते सर्गेश्री विक्रम गोखले सर्गेश श्रीमती रजनी भेंबरे नामवंत साहित्यिक शिक्षण आणि कोकणी चळवळीच्या उल्लेखाती योगदान योगदाना खातीर नामनेच्यो कोकणी लेखिका श्रीमती जयमाला दणायत फुटबॉल खेळगडो सर्गेश्री एडसा Araneda द नासिमेंतो पेले या सभागृहात या सगळ्यांचे आम्ही स्पीकर सर एकच राजन गोलतेकर विसरले तुम्ही म्हणपाक Rajan Goltekar veteran journalist yes येतलो येतलो उल्लेख झालो या सभागृहात आम्ही या सगळ्यांच्यो भावना तांच्या कडेन मग मागीर एक मिनट उभे राहून त्यांचे आत्म्याक शांती दिवची özür अभिनंदनचे ठराव श्री जगदीप धनखड भारताचे चौदावे उपराष्ट्रपती म्हणून वेचून आले आल्याबद्दल लायनेल मेसी यांच्या फुडारपंगाला अर्जेंटिना पंगडाक विश्वचषक फुटबॉल जिंकले खातीर कुमारी भक्ती कुलकर्णी हांकां बुद्धीबळ खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी खातीर प्रतिष्ठीत अर्जुन पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल श्रीमती माया खरंगटे हांकां अमृतवेळ हे कोंकणी कादंबरी खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल नामनेचे साहित्यीक फादर मायरन बारेटो हांकां ताळो ह्या साहित्यीक वावरा खातीर दोन हजार बावीस वर्सांचो प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी युवा पुरस्कार आनी श्रीमती ज्योती कुंकणकर हांकां मयुरी ह्या भुरग्यांच्या कादंबरी खातीर दोन हजार बावीस वर्साचो प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी बाल पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल मास्टर एथन पाज आणि बाली इंडोनेशियात जाल्ल्या आशियाई युवा बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपात वैयक्तीक रितीन खेळ खेळून तशेंच भारताच्या पंगडा खातीर भांगरा पदक जिखले बद्दल तेच मेरेन तांणी राष्ट्रकुल बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक दोन हजार बावीस वर्सां खातीर भारता खातीर भांगरा पदक जिखिल्लें कुमारी पल्ल कोलवाळकर मार्वे मुंबय हांगा जाल्ल्या आशियाई खेळाक निवड ट्रेल्स आणि यूथ नॅशनल सर्तीक कासी पदक जिखल्या खातीर श्री प्रवीण दशरथ बांदेकर हांच्या उजव्या सोनेच्या बाहुल्या या मराठी अकादमीक मराठी कादंबरी खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल एरिके जे डी सिकेरा आनी करण पंडित हांगा मोबानसा केनिया हांगा जाल्ल्या ओपन टेनिस मुडो राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट चॅम्पियनशिपाक दोन हजार बावीस हांगा दाव्या दाव्या आवृत्तीक तीन आनी एक रुपया आनी तीन कांस्य पदकाची माळ जिखल्या खातीर कुमारी गुंजन नार्वेकर हांकां बारा वर्सांचे पिरायेचेर माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प चडिल्या खातीर कुमारी दिया दिगंबर सावळ सोळाव्या आशिया बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक दोन भांगरा पदकां आणि श्रीलंके जाल्ल्या रॅपीड बुद्धिबळ चॅम्पियन चॅम्पियनशिपाक एक कास्य पदक आणि एक रुपया पदक जिंकल्या खातीर श्री माणिकराव एन गावणेकर हांच्या श्रीरामकृष्ण अमृतवाणी या अणकारीत पुस्तका खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल ॲडव्होकेट उदय बेंबरो हांकां पत्रकारितो पत्रकारिते खातीर नामनेचो चंद्रकांत केणी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल श्री जॉन्स फर्नांडीस हांगा उत्कृश्ट नाट्य बरोवपा खातीर प्रतिश्ठेचो संगीत नाट्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर हे सभागृह हे सभागृह माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांकां द पर्पल फेस्ट हो सुवाळो अतिशय यशस्वीपणे घडोवन हाडून सशक्तीकरण आनी जागृता निर्माण केल्ले खातीर तांकां परबी परवी भेटयता हे सभागृह सगळ्या धर्माच्या लोकांक फायद्या खातीर यशस्वी रितीन तीर्थयात्रा योजनेचं आयोजन केल्ले बद्दल सरकारात सरकाराक आमी परबी भेटयता Miss Gauri Deepak Dhavalikar being the completed as a commercial pilot from Goa आम्ही तांकां परबी भेटयता Gajanan Desai for Sahitya Akademi award Gajanan Desai for Sahitya Akademi award तांकां आमी तांकां परिवेटिता तशेंच कायतान फडणवीस हांगा गोंय फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल तांच्या तांकां आमी हे सगळे ठराव अभिनयाचे प्रस्ताव सभागृहावर आमी दवरतात अभियानाचा ठराव सभागृहात एकमतान मानून घेतल्यात पुढेच पाहिजे ऑर्डिनन्स टू बी मुख्यमंत्री sir I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order yes Nilesh कपडा परिणाम मंत्री Our oh, papers to be laid out. Good. Papers to be laid. No, next. Chief Minister. Yeah. Yes. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Niresh Kabla. Speaker, Speaker, sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Revenue uh, Minister Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention, Sri Michael Obo and Krishna Sarkar. Speaker, sir. This calling attention is of utmost importance to the people staying in Kandolim Saipe village, Pilen, Saligaon and neighboring wards of Saligaon and Kalangut constituency Fear and anxiety in the minds of the people staying in these villages that a massive fire which broke out few days back at Berger Becker Paint Factory at Pilan Industrial Estate. Speaker sir, as we are talking today also, the fire has back again broken out. म्हणजे आयज परतून तिंगासोर उजो लागला त्याच फॅक्टरीन The sudden pollution which is created in the form of carbon monoxide and various other harmful gases in the environment. This has also put the lives of people at risk because this factory is touching the, uh, the residential area of Saipe Kandoli village. People who are suffering from asthma and chronic respiratory illness and infants, there was a major problem for three days. Water of the wells of Saipe and Pilen have been contaminated. The people were taken to safer places. The ward, the two wards were vacated when the fire broke out. Speaker sir, म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट आनी इंडस्ट्री हेजेर रिप्लाय दितलोच बट अत्यंत गरजेची गजाल Is safety of the people staying touching this industrial estate is at stake honourable chief minister should intervene and see that this factory is relocated at much far place than where the residential people stay. म्हणजे जे लोक सायडीक रावता थिंगा या ओके येस येस येस तू आन्सर वाचता speaker sir it is already put on the system आणि आता डिस्ट्रीब्यूशन करता so after that more I give information information is information is circulated for the answer ते सगळे वाचून जायला वाचता बघा कांयच प्रॉब्लेम ना पूण हांवें सर्क्युलेट केल्लें आसा it will be circulated if there is something to be ask over and above that you can ask and after that I answer together speaker sir दिला रे दिता रे फोटोला रे Speaker, sir, was the, there was a fire incident in the factory premises of Berger Becker situated at Pilan, Goa on 10-1-23. The Goa State Pollution Control Board immediately deployed both its mobile continuously ambient to monitor ambient air quality monitoring machines, one situated at Pilan, Saligo and one down the, uh, at Wind at Penjim. The Department of Environment and Climate along with, along with the G GPS, GSPCB has monitored parameters such as PM10, PM2.5, SO2, NOx, SOx, ozone and ammonia. At Salingaon station, all the parameters were, were within permissible limit except for CO, which was higher than 8 hourly average on 10-123 to 11-123, but much below the threshold limit of 25 ppm average of, of around 8-hour work shift. Thereafter, all parameters are within the limits with respect to both the stations, Speaker Sir. The Department of Environment and Climate Change with the GSPCB has also started monitoring the water quality of Saipan Lake and, and three wells surrounding Saipan Wada Kandoli village on 11 123 The analyses have been collected today also and report indicates that nickel range from 0.5 or to uh, 0.17 mg which exceeds the permissible limit of 0.2 mg. Copper ranges from 0.08 to 0.18 which exceeds the permissible, uh, permissible limits of 0.05. The iron range is from 0.79 to 2.24, which exceeds the permissible limits of 0.3. The board has also collected water samples additional of 10 wells around Saipe Wado on 16-1-23 and analysis, analysis is, uh, is under progress. Any history to the general public has been issued not to, uh, an advisory has been issued to general public not to consume water around the wells of Saipai Wado. The Department of Environment and Climate Change along with GPSB will, shall continue within the weekly sample and as daily sampling we have suggested uh, on the action on the same. And also PWD, uh, wherever the requirement of water tankers are being supplied. Speaker, Yes. Speaker, sir. Calling attention हाडपाक इतलेंच इम्पॉर्टंट की थिंगा residential houses are touching this factory and earlier also in Kundai industrial एस्टेटान जेन्ना ही फॅक्टरी आसली थिंगासरूय उजो लागलो थिंगासूर तेंच्यांनी हिंगा शिफ्ट केली आनी ही आता बाउंड्रीचेर आहा this is at the boundary of the village and the houses are within seventy metres all the houses are within seventy metres below that hill तेदूस उजो ते सायडीनसून सोकला पासून लागलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आहा थिंगासोर येवन तेणे पासून पळयल्लें आहा आमचो chairman of G I D C बाब Alex Reginald Lourenco he also came on the side बाब आमचो केदार नायक सगळे येयल्ले पूण the people who are staying within the vicinity are at risk So my request to the Honorable Chief Minister is to relocate this factory. I spot nuza lagla tinga. Just one minute. Under Rule 16, I extended the House by 15 minutes. Speaker sir, आयज परतून उजो लागलो तेच फॅक्टरीक आतां परतून फायर ब्रिगेडी गेल्या थिंगा बरोच उजो व्हडलो लागला सो म्हाजो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेजेर एक मिटींग आपोवपाची आणि एक स्टडी करपाची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कलेक्टराक वा कोणाक तरी नेमलेलो आहा पण स्टडी करा whether this factory can be relocated somewhere else and it is the need of the hour people are staying at risk थिंगा रिस्क फॅक्टर आहा लोकांचे लायफ्स आर एट स्टेक थिंगासर गेस्ट हावजीस आहा सोकला within within hundred metres of the of the this there is a hotel which is housing more than hundred and fifty rooms Hilton hotel आहात थिंगा so what I am trying to say speaker sir is earlier also this factory had created a lot of problem of those wells being contaminated म्हणजे आधी हिंगासूर पाच वर्सां पयलीं सात वर्सां पयलीं कंप्लेनूय येयल्लें एनवायरमेंटाक environment department Goa state pollution control बोर्डान चॅकूय केला आनी थिंगासूर रिपोर्टूय जाल्लो की wells are been contaminated all the wells थिंगा ड्रिंकींग वॉटर ना facility from the wells because it is being contaminated so म्हाजो रिक्वेस्ट हा की ही factory which is dangerous to human life hazardous थिंगासर all those turpentine and all those other materials raw materials which are being use to manufacture this paint Berger ती जी कंपनी आहा तितून जो हाडून तो स्टोर करता ते इन मोठ्या प्रमाणात so this is very much risky at the edge of the of the village where it is the common boundary where the village starts and the industrial estate. So माझं रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर एक कमिटी काडची स्टडी करची आणि फॅक्टरी रिलोकेट करची thank you speaker sir Kedar Naik ही पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटात ती म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी honourable M L A Michael सरान सांगला तशें जी बर्जर बॅकर फॅक्टरी आसा ही लोकवस्तीक सामकी तेकून आसा एक शंबर मिटराच्या भितर थंय म्हणजे गच्च घरा भरलेलीं आसा आनी असो इन्सिडंट जेन्ना जालो जेन्ना फायर ब्रेकआउट जालो थंय लोकांच्या मदीं एक फियर निर्माण जालो की बाबा हे कितें जातलें आतां हो उजो पालवतलो काय ना तांकां दिसलें थोड्या लोकांक दिसलें की भोपाल गॅस ट्रॅजिडी जाल्ली तशें कितें जातलें काय कितें पूण लोकांच्या मदीं इतलो हें पसरलो गैरसमज म्हाका इनफॅक्ट सी एमाक कॉल करचो पडलो आनी सी एमोंतल्यान तेजेर बेगींतल्या बेगीन तेंचे कडेन कितें हेल्प जाता तो आमकां केलो स्पिकर सर सांगपाचें म्हटल्यार हेजो जो रूट कॉज आसा जो जो कॉज आसा ऑफ फायर ते एक शॉर्ट सर्कीट म्हणटा हे बारीक शॉर्ट सर्कीट जर जावन येदी व्हडली फॅक्टरी जळपाक लागल्यो आनी इतले ते कार्बन मोनोक्सायड आणि पॉयजनस गॅसीस त्यांच्यानी आमच्या पोल्युशनान एमिट केल्या म्हाका दिसता गरज आसा स्पिकर सर ह्या फॅक्टरींक ताका सगळें चॅक करपाक की असलो बारीक बारीक शॉर्ट सर्कीट आणि बारीक कारणाक लागून येदो व्हडलो उजो पेटूंक शकना सेकेंड स्पिकर सर हांकां म्हाका दिसता कॅमिकल हेजडस कॅमिकल जे आसा इनफ्लेमेबल हे थंय स्टोर करपाक तांकां लिमीट आसपाक जाय तांकां ते दिसा स्पिकर सर सगळे फायर ऑफिसर आसा ते विचारताले की हो उजो कितले पर्यंत लागतलो आनी कितले भितर स्टॉक आसा स्टॉक तेंचे कडेन ते सांगपाक तयार नासलेले म्हणून एक हेंचेर चॅक आसपाक जाय की हे इनफ्लेमेबल मटेरियल जे आसा हे कितले थंय स्टॉक करता पळय ते देवाचें एक बरें हें आसलें थंय स्पिकर सर कांय आमच्या ह्युमन कॅज्युअलिटीज जावंक ना भितर लोक कांय कोण मरूंक ना पूण स्पीकर सर अशें जर फुडें आनीक जायत रावलें जाल्यार ही वायट घटना घडपाक टायम लागचो ना स्पीकर सर दुसऱ्या सायडीन जी जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा एंट्रंस आसा त्या सायडीन लोकवस्ती सामकी कमी आसा म्हणून असल्यो ज्यो हेजाडस ज्यो कॅमिकल फॅक्टरीज आसा जो जर ते सायडीन शिफ्ट केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या ह्या लोकांक थंय सायडीचे जे लोक आसा तांकां बरें जातलें म्हणून स्पिकर सर ते दिसा खरेंच तोखणाय करपाची फायर सर्विसाची तेंच्यांनी दीस रात काम करून हो बेगीतल्या बेगीन उजो म्हणटा तो कंट्रोलान हाडलो थंय नित थंय फायर ऑफिसर नितीन रायकर बॉस्को कामत हे सगळे थंय आपूण हाजीर आशिल्ले आनी तोखणाय करचीशें दिसता I D C chairman Aleixo Reginaldo हो पर्सनली आपूण थंय उबो रावन म्हाका दिसता टँकर भायर भितर घेवपाक हांव आनी तो आसलो आनी ताणें पर्सनली इतलें काम केलां <clears throat> आमचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल तो हांगा पर्सनली पावलो तेंच्यांनी हें मॉनिटर केलें सगळी गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा थंय रातच्या राती आमी युनिकॅम जी फॅक्टरी आसा थंय मिटींग घेवन बेगीतल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडलो स्पिकर सर सांगपाचें म्हटलें एकूच की मायकल एम एल ए मायकलान सांगलां तशें की ह्यो ज्यो फॅक्टरी आसा ही रिलोकेट करपाची गरज आसा आमकां आनी एक ताजेर विचार करचो आनी दुसरी सायडीन जे हें आसा इंडस्ट्रियल एस्टेट ज्या सायडीन लोक वस्ती कमी आसा ते सायडीन ह्यो सगळ्यो आसा कॅमिकल फॅक्टरी त्यो थंय लोक रिलोकेट करच्यो थँक्यू मिनिस्टर मिनिस्टर जावं केदार आसलो मायकलूय आला सगळं सो मायकलूय आसलो whatever we could do we did but somewhere खंय तरी I think we lacked security measures as far as the fire is concern so for we have from the I D C level we have instructed की ज्यो फॅक्ट्रीज पडे आहा आतां हू आर हॅवींग चान्सीस कितें जाता they all these factories were factories were red category and were put first आता ओली ग्रीन कॅटेगरी आणि जॉन इंडस्ट्रीज आम्ही प्रमोट करतात sir what is important is that ground water also is contaminated because of all the water that is gone down आखे उदक गेला there have been lot of लोकांक जायत त्रास झाले आणि जे युनिटान हे युनिटाक हेज्या पयलीं कुंडय ऑल्सो उज लागलो आनी द वेरी द आनी ते सांगपा म्हणटाले ते फॅक्ट्रीन तेन्ना उज लागले तेन्ना तेंगे आदर फॅक्ट्रीन कांय कॅज्युअल्टी ना हिंगाय कॅज्युअल्टी जाल ना it there are lot of doubts that are raised so we are sending our reports to the government as far as the relocation is concern I would also, uh, we can try to re relocate, but the problem is, uh, unit already existing ha, and it's our boundary ha. So the boundary ha, to, I don't know what is going to be, but uh, the people lokak thinga when we were roaming there, thing lok sagle ulaytale ki tenka shift kare mun. Because sir, pollution control board, IDC level, je amka jaite criticize kele, ki that we have no, we are just uh, ऑथॉरिटी ऑफ हें म्हूण but speaker sir factories and boilers are looked after by factories and boilers the fire is looked after fire fire department all agencies, pollution is looked after pollution control board. The IDC as such doesn't have uh, much uh, say in those matters. Speaker sir, uh, आता ते फॅक्टरीक म्हाका दिसता we have to see that uh, it, such type of incidents do not take place. And uh, the fire department, Akko fire department, I was personally there. There are a few things that we, I noticed, which I would bring it on the record. Um The fire escape, the fire department has a nice big crane, full rotating crane. The supply to that crane from the tanker somewhere is missing. टँकरांतल्यान सान फायर फायर टेंडराक सप्लाय करूंक जायना कित्याक फायर टेंडरा कडेन पंप ना टँकरांतू पंप काडपाक टँकरांतू उदक काडपाक आनी फायर ब्रिगेडीन घालपाक so this arrangement has to be made now तेंगे डिपार्टमेंटान तेंक थोडे आसले दे वर रियलायजींग तेंकां हाय रिस्क अलावन्स मेळना म्हूण I think all this issues what we have the fire brigade was the department has to be appreciated आख्खें फूल मॅनेज केलें तेणी You barik barik also. Like for example, one vehicle was, uh, was could not enter. The management plan, factory insect management plan, what to do in case of fire. All this should be inculcated in the in the plans, in the planning stages. The, at least the fire department should put uh, some conditions. Other, uh, Speaker sir, as far as the water is concerned, fire, de- fire department didn't know exactly what type of uh, what type of chemical to use for that paint. So basically, the whole uh, fire uh, incident, the department handled well. Only where they failed was, or rather, where we require stress, is कितें घालपाचें खंयची कॅमिकल यूज पेटले जाल्यार तें कितें करपाचें हेजे नो हाव आसपा जायो second water from the tanker to that has to be supplied tanker to the Fire tender from the tanker to the fire tender तीन देखून and availability of water. Unitech also gave us water. They also supplied us water. IDC उदक आमकां भरपूर गेलें दोन तीन टँक आमगेल्यो we were continuously pumping water. Our department also was giving water. Now all this water is gone in the ground. Whether that those wells will be able to be used or not also we have to see. Because sir, I think with this, uh, henceforth fire department industry i think we should be more careful to see that such type of incidents don't take place sir sir i would like to add one point you have spoken man you can't speak, you can't speak again now <laughs> what is this? We are standing up to support you, not to oppose you. Speaker sir, I stand to support the contention of our senior legislator who says that this Berger factory has a second fire of the day. See, we are not aware of this. Nobody was aware that second fire has happened. According to me, this Pillan factory fire is one of the worst industrial fires in Goa. Thankfully, there have been no deaths. But the question is, what has the government learned from this incident? Speaker, sir, will the government prepare an audit of this accident? If there was an audit of the accident in the first place, you wouldn't have had a second accident so quick. So government is not concerned about having an audit of the accident. Will the government identify the high-risk establishments in the state and conduct a fire safety audit regularly? The Honorable MLA has said that 70, at uh, 70 meters distance, there are houses. Speaker sir, will the government conduct mock drills Remember, last time I had said that one lakh that is allocated in the budget for mock drills is a joke and it is not enough. Government made a joke of me. Now I am proved right. Speaker, एक लाख आहा फकत बजेटान मॉक ड्रिलाक one minute speaker sir will the government identify government offices especially rooms where these file, files are stacked नाजाल्यार एक दीस आमकां सांगात की सगल्यो फायलीच लासून गेल्यो म्हणून Will the government increase the fire truck fleet so that department doesn't have to call fire trucks from Cape Kunkoli to Pilan? Will the disaster management protocol be put in place so that the next time the administration is better prepared? Honorable MLA and the chairman of IDC has just said that there is no coordination. IDC is one, but there is there are many other departments like which have to coordinate like police, emergency health services, local bodies, district administration, factories and boilers, IDC. So that is why the state disaster management authority has to be in place with all the protocols necessary so everybody knows what to do beforehand only. It is not that एक उजो पेटलो आनी मागीर आमी न्हिदूंतले न्हिदेंतल्यान उठले स्पीकर सर सरकार न्हिदला हे बाब रेजिनाल्डान क्लियर केल्लें आहा तो ते सरकारान सपोर्ट करता but what is says means this so there should be an alarm to improve the fire safety measure so म्हाका अशें दिसता स्पिकर सर हें जें कितें जालां हाजे पयलीं दोन बीच शेकांक उजो लागिल्लो नोव्हेंबर टू ट्वेंटी ट्वेंटी टून एक स्क्रॅप यार्डाक उजो लागिल्लो डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टून there have been reports of cars catching fire in front of a South Goa collectorate, a car has caught fire. So I think the government is not looking at disaster management authority. Fire safety is not a concern of the government. Putting fire in other parties is a concern, which the minister does very well. Speaker said this is a serious issue, and I think uh, the com- company has to be paid to pay a pe- penalty for this loss. Nobody seems to be talking against the company. सगळे फिक्स केल्या काय कितें तुमी अरे तुमचे थंय उजो लागलो तुमचे उदक हें जालें एकटो कंपनीचेर उलयना कशें उलयन तें म्हाका कळना तुमी म्हणटात उदक पोल्यूट जालें बांयो गेल्यो लोकांक उजो पेटपाचो आहा कंपनीचेर एकटोय कसो उलयता विजय बाब टायम टायम सोंपिल्लो आसा हांव हांव निवेदन करता सगळ्यांक की आफ्टर लंच कंटिन्यू करुया हांव एक निवेदन करता की आज आमचे ह्या सभाघराचे एक मेंबर आमचे दाजी साळकार कृष्ण साळकर हांचो वाढदिवस हांव म्हजे वतीन आनी सभाघराचे वतीन तांकां शुभेच्छा दिता तुमकां सगळ्यांक निवेदन करता की फायरांक ताजो केक कट करपाचो कार्यक्रम आसा तुमी सगळ्यांनी येवचे स्पिकर सर म्हाजो speaker sir yes yes speaker sir speaker sir म्हाजो कामकाज कामकाज after lunch speaker sir speaker sir अरे माझं कट केलं मग कट सुरू जातले lunch off it means that cut केलं तुम्ही इफेक्टिवली इट मीन्स दॅट आता काय कुछ Yeah.